ပရိယတ္တိစာပေနဲ့မှာခက်ခဲတဲ့ဉာဏ်ကြီး၃ဉာဏ်ရှိတယ်လို့အဆိုရှိကြတယ်ဉာဏ်ကြီးပဋ္ဌာန်းဉာဏ်ငယ်ဆန်းဉာဏ်လက်ဓာတုကထာလို့ကျေဝနေနေပြီးတော့ခက်ခဲလာတယ်လို့ပရိယတ္တိစာပေသင်ယူနေကြတဲ့ ရဟန်းတန်ဃာတွေရဲ့အတိုင်းအဝိုင်းမှာဒီစကားပြောလေးရှိတယ်ပေါ့အဲ့တော့ချမ်းကြီးတဲ့မှာဆိုရင်ပဋ္ဌာန်းချမ်းဟာအလွန်ခက်တယ်လို့ဒီလိုပြောရဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျဲလဲကျဲနဲ့လဲနဲ့ပင်လယ်ကြီးတဲ့ဖြတ်ကူးဖို့ရခဲရင်တယ်လို့ပဲဒီပဋ္ဌာန်းချမ်းကြီးကိုအကုန်တက်သိနားလည်ဖို့ဆိုတာအလွန်ခဲရင်တယ်ထိုပဋ္ဌာန်းချမ်းကြီးရဲ့အတိမ်နဲ့ကို သိဖို့ဆိုတာလဲထောက်မိဖို့ဆိုတာအလွန်ခဲရင်တယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ မိနိုင်သမျှတတ်နိုင်သမျှထောက်တရားရသမျှလေးနဲ့မိမိတို့ရဲ့နေ့စဉ်ဘဝလေးမှာပဋ္ဌာန်းပစ္စည်းတွေတစ်ခုနဲ့တစ်ခုဘယ်ပုံဆက်သွယ်နေတယ်ဆိုတာကိုသိရအောင်ဒီကနေ့ပဋ္ဌာန်းမြတ်ဒေသနာ အပိုင်း1ကိုဆက်ပြီးတော့ဟောပါမနေ့တုန်းကဟိတုပစ္စယောနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အချင်းချင်းရှင်းပြပြီးပြီအခုစီထပ်ပြီးတော့ပြောရအောင် စာပေအနေနဲ့လေးလာလို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပထမမြတ်ဒေသနာဆိုပြီးတော့ဝေငှထားတဲ့စာအုပ်ကလေးမှာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီစာအုပ်လေးမှာပစ္စည်းတဲ့ပစ္စယပန်တဲ့ဒါလေးရရှေးဥစွာမှန်ပစ္စည်းဆိုတာအကြောင်းတရားပစ္စယပန်ဆိုတာတို့အကြောင်းတရားကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အကျိုးတရား သို့မဟုတ်ပစ္စယုပ္ပံဆိုတာပစ္စည်းတရားအကြောင်းတရားကနေပြီးတော့ခြေဆုပြုထားတဲ့အကျိုးတရားလို့ဒီလိုအဓိပ္ပာယ်ရတယ်အဲ့ဒီမှာဟိတုပစ္စည်းဆိုတာကောင်းအောင်ပြောမယ်ဆိုရင်ဟိတ်6ပါးသည်ဟိတုပစ္စည်းပစ္စယဆိုတဲ့စကားလုံးကိုမြန်မာလိုပစ္စည်းလို့ပြန်လိုက်တာအကြောင်းတရားလို့ပြောတာ ပစ္စည်းဆိုတော့ဟိုပစ္စည်းဒီပစ္စည်းတွေနဲ့ရောသွားနိုင်သေးတယ်နော်လူသုံးကုန်ပစ္စည်းတို့ဘာတို့ဒီလိုပြောတဲ့ဟာအဲ့ဒါကိုလည်းပဲပစ္စည်းလို့ခေါ်ရအခုဒီနေရာမှာပစ္စည်းဆိုတာအထောက်အကူပြုတဲ့အကြောင်းတရားလို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်ပစ္စယပန်ဆိုတဲ့စကားလုံးကပစ္စယပန္နဆိုတဲ့စကားလုံးကဖြစ်ပေါ်လာတာဖြစ်လို့အကြောင်းတရားကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အကျိုးတရားသို့မဟုတ်အကြောင်းတရားကနေခြေဆုပြုထားတဲ့တရားလို့ဒီလိုအဓိပ္ပာယ်ရတယ် အဲ့ဒီဇရာလေးတွေကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟိတုပစ္စည်းဆိုတာဘယ်သူခေါ်တာတုံးဆိုဟိတ်6ပါးကိုခေါ်တယ်ဟိတ်6ပါးလို့ဆိုတာအဘိဓမ္မာသင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့ဒီလောက်ပြောရင်သိတယ်ပေါ့အဘိဓမ္မာမသင်ဘူးဘူးဆိုရင်ဟိတ်6ပါးဆိုတာဘာတွေပါလဲလို့ဒီလိုထင်ကောင်းထင်လိုက်မယ်မနေ့ကအတိပ္ပယ်လေးတွေကိုနည်းနည်းရှင်းပြီးတော့ပြောခဲ့ပြီဟေတုဆိုတဲ့အတိပ္ပယ်ကအကျိုးတရားတွေကို ရှင်သန်နေအောင်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်နေအောင်ခိုင်မာနေအောင်ခြေဆုပြုနေတဲ့အကြောင်းတရားလို့အဓိပ္ပာယ်ရအဲ့ဒီဟေတုဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဟောထားတဲ့တရား6မျိုးပဲရှိတယ်ပိဋက3ပုံမှာလိုက်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်အဘိဓမ္မာမှာဟေတုဟာ6မျိုးပဲရှိတယ်6မျိုးဟာလောဘဒေါသမောဟအလောဘအဒေါသအမောဟအကောင်းဘက်က3မျိုးအဆိုးဘက်က3မျိုးဒီ6မျိုးရှိတယ် အဲ့ဒီ6မျိုးသောတဘာဝတရားများသည်မိမိတို့နဲ့ရှင်တွဲဖြစ်ပေါ်လာတဲ့တရားများကိုခိုင်အခိုင်အမာဖြစ်သွားအောင်အထောက်အကူပြုတတ်တယ်လို့ဒါဟာသူတို့ရဲ့ဟေတုတတ္တိလို့ခေါ်တယ်ဟေတုတတ္တိလို့ဒီလိုပြောတယ်အဲ့ဒီမှာရှေးဥစွာစာလို့မှတ်မယ်ဆိုရင်ဟေ6ပါးပစ္စည်းပစ္စည်းပန်တာဟိတ်စိတ်81 တာဟိတ်စိတ်ဆိုတာတာဆိုတာအတူတကွဟေတုကဟိတ်ဟိတ်နဲ့ရှင်နဲ့စိတ်လို့ပြောတာပါဠိမြန်မာရောပြီးသုံးထားတဲ့စကားလုံးဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါတာဟိတ်စိတ်ဆိုတာဟိတ်နဲ့ရှင်နဲ့စိတ်လို့ပြောတာဟိတ်နဲ့ရှင်နဲ့စိတ်ဒီ80နဲ့1ရှိတယ်ဟိတ်နဲ့မရှင်နဲ့စိတ်က78ခုရှိတယ်နှစ်ခုပေါင်းတဲ့အခါစိတ်89ဆိုတာရတယ်ပေါ့ အဲ့ဒီထဲမှာရှင်တဲ့စေတသိက်တွေကိုကြည့်လိုက်ပဲဆိုရင်စေတသိက်52အားလုံးရှင်တယ်အာဟိစိတ်တစားယုံဆိုတာစိတ်ဒီအာဟိစိတ်တာဟိစိတ်လို့နှမျိုးခွဲတာလေဟိတ်နဲ့ရှင်တဲ့စိတ်ဟိတ်နဲ့မရှင်တဲ့စိတ်ဟိတ်နဲ့ရှင်တဲ့စိတ်တွေကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်ကိုအာဟိစိတ်တစားယုံလို့ဒီလိုပြောတာစိတ်တစားဆိုတာစိတ်တဆိုတာစိတ်ကြောင့်စားကဖြစ်လာတာ အဲ့ဒီတွေပဲစိတ်ကြောက်ဖြစ်တဲ့ယုတ်မြန်မာပြည်မှာလည်းပဲဒီစကလုံးကသုံးထားတာဆိုတော့စိတ်တဆယောဂဟာဒီစကလုံးကိုသုံးထားတာဟုတ်လားစိတ်စိတ်ထဲမှာ ဖြစ်တဲ့ယောဂစိတ်တဆယောဂစိတ်ဆွဲလန်းပြီးတော့စိတ်ထဲမှာ ဖြစ်နေတဲ့ယောဂစိတ်တဆယောဂဒီနေရာမှာစိတ်တဆယုတ်ဆိုတာစိတ်ကနေထုတ်လုပ်လိုက်တဲ့ယုတ်တရားတွေကိုစိတ်တဆယုတ်လို့ခေါ်တယ်။နောက်သာဟိပဋိတန်နေကမ္မဇယုတ်ဆိုတာ ပဋိသရေစိတ်ကလည်းပဲမဟိတ်ပဋိသရေရှိတယ်အဟိတ်ပဋိသရေရှိတယ်ပေါ့မဟိတ်ပဋိသရေဆိုတာဟိတ်နဲ့ရှင်တဲ့ပဋိသရေစိတ်ဥပမာမဲ့မာဝိဘစိတ်၈ခုနဲ့ပဋိသရေနေလို့ရှင်မဟိတ်ပဋိသရေစိတ်လူတွေမှာမာဝိဘစိတ်၈ခုဆိုတာနဲ့ပဋိသရေနေကြတယ်မြမာတွေမှာရူပဝဆရစိတ်၅ခုနဲ့ပဋိသရေနေတယ်အရူပဝဆရ အရူပဝဆရပြမာတွေမှာအရူပဝဆရစိတ်၅၄ခုနဲ့ပဋိသရိနေတယ်နောက်တချို့အစစ်မမီတဲ့လူသားတွေကြတော့ကုသလဝိပက်တန်တိရဏဆိုတဲ့အာဟိစိတ်နဲ့ပဋိသရိနေတယ်ကြံတဲ့အပယ်လေးပုံသာအာလုံးသည်အကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးဖြစ်တဲ့အကုသလဝိပက်တန်တိရဏစိတ်နဲ့ပဲပဋိသရိနေကြတယ် ဒီတန်းတွေကတော့အဘိဓမ္မာမသိဘူးလို့ရှိရင်ခက်ခဲနေလေဦးမယ်နော်နာမည်တွေခေါ်ရတာခက်နေတယ်ပေါ့အဲ့တော့နာမည်တွေခေါ်ရတာခက်လို့ရှိရင်တရိษံတွေရဲ့တရေစိတ်လို့ပဲဒီလိုမှတ်တာငရဲတရိษံပြိတ္တာတို့ရဲ့တရေစိတ်လို့ပဲဒီလိုမှတ်တာအဲ့ဒီတရေစိတ်ကတူတူပဲငရဲသားတွေရဲ့တရေစိတ်ရဲ့တရိษံတွေရဲ့တရေစိတ်ရဲ့ပြိတ္တာတွေရဲ့တရေစိတ်ရဲ့တူတူပဲလို့အဲ့ဒါတွေကိုအဟိတ် ။ဒါကြောင့်မို့ဗမာတွေကပြောကြတယ်လေဗမာစာထဲမှာအဟိတ်တရိษံဆိုပြီးတော့ပြောကြတယ်နော်။ဒီစာပေကနေပြီးတော့ထွက်ပေါ်လာတဲ့အသုံးအနှုန်းတွေမြောင်များစွာရှိတယ်။အဟိတ်တရိษံတွေပါလို့ပြောကြတယ်နော်။တရိษံတွေကလောဘဒေါသမောဟအလောဘအဒေါသအမောဟလို့ဆိုတဲ့ကောင်းတဲ့ဟိတ်တွေနဲ့ရှင်တွဲပြီးတော့သူတို့တရေစိတ်မှာဖြစ်ပေါ်လာတာမဟုတ်ဘူး ဟိတ်မဲ့တရေစိတ်တွေနဲ့ပရိသရေနေလာတဲ့ပုံကိုယ်တွေဒီလိုဆိုလို့လေအဲ့တော့ဒါဟိတုပစ္စည်းနဲ့ပစ္စယုပ္ပံကိုရှင်းဦးစွာဒီလိုမှတ်ထားကဲဟိတုတတ္တိဆိုတာလေးကတင့်မြစ်သည်ရေသောမြစ်ကလေးဟာဘယ်တစ်ပင်ကရေသောမြစ်ဖက်ဖြစ်ဖြစ် ထိုတစ်ပင်ဟာရှင်သန်ပြီးတော့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်နေတာအသီးတွေအပွင့်နေနဲ့ဟုတ်လားနှစ်ပေါင်းကြာအောင် ရှင်သန်နေတဲ့တစ်ပင်ကြီးတွေဟာဘသူကထောက်ပံ့ထားတာတော့ဆိုရေတောင်းမြစ်ကထောက်ပံ့တာအဲ့ဒီရေတောင်းမြစ်ရဲ့စွမ်းရည်တတ္တိကိုဟေတုလို့ခေါ်တယ်ဟေတုတတ္တိအခိုင်အမာဖြစ်အောင်ရှင်သန်နေအောင် ထောက်ပံ့ကူညီထားတဲ့တတ္တိသည် ထူးခြားတဲ့တတ္တိတစ်ခုပဲကဲလောဘလေးကိုပြောရအောင်လူတိုင်းလူတိုင်းဟာလိုချင်တဲ့စိတ်ဖြစ်ခဲ့ကြဖြစ်နေကြတယ်လိုချင်တဲ့စိတ်ဖြစ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ထိုလိုချင်တဲ့စိတ်ကိုဘယ်သူကနေပြီးတော့တည်ထက်နေအောင်လုပ်နေတယ်လဲဆိုရင်လိုချင်မှုဆိုတဲ့လောဘတရားကတည်ထက်နေအောင်လုပ်တာထိုလိုချင်တဲ့စိတ်ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့စိတ်တစားရုပ်တွေကိုထုတ်လုပ်ပေးနေတယ် နှုတ်ကထုတ်ပြောတယ်ခန္ဓာကိုယ်ထိလက်ရောက်လုပ်တယ်ဆိုတဲ့ကိုယ်အမူအရာနှုတ်အမူအရာတွေဖြစ်ပေါ်လာတယ်အဲ့ဒီဖြစ်ပေါ်လာအောင်ဘယ်သူကနေပြီးတော့ရှင်တန်အောင်လှုပ်ထားတယ်လဲဆိုရင်ဟောဒီလောဘလေးကလှုပ်ထားတာဒါကြောင့်မို့လို့ဒီလောဘလေးကိုဟိတုတတိလို့ခေါ်တယ်သူ့ရဲ့အကျိုးဆက်တွေသူ့ရဲ့အကျိုးတရားတွေဆက်လက်ဖြစ်ပေါ်နေအောင်သူက ခိုင်ခံ့နေအောင်တည်မြဲနေအောင်စွမ်းဆောင်ပြီးတော့ထားတယ်ဒီတတ္တိကိုဟေတုတတ္တိလို့ပြောတာကဲလူလောကမှာလွယ်လွယ်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်စာလို့ပြောရင်တော့လောဘနဲ့လောဘမူလစိတ်လို့နှမျိုးခွဲရလောဘဆိုတာလိုချင်တဲ့သဘောလေးကိုပြောတာအဲ့ဒီလိုချင်တဲ့သဘောလေးသည် လောဘမူလစိတ်နဲ့ရှင်တွဲပြီးတော့ဖြစ်တဲ့စေတသိက်တရားသာဖြစ်တယ်။အဲဒီလောဘမူလစိတ်ဖြစ်လာလို့ရှိရင်လောဘစေတသိက်တစ်ခုတည်းသာဖြစ်တာမဟုတ်ဘူး။ကြံတဲ့စေတသိက်တွေလည်းဖြစ်သေးတယ်။အလုံးလောဘစိတ်ရှိခုမှဖြစ်ခွင့်ရှိတဲ့စေတသိက်ပေါင်းဟာလောဘအပါဝင်ဆိုလို့ရှိရင်20နဲ့2ခုရှိတယ်ပေါ့။ထိုလိုချင်တဲ့စိတ်ဆိုတာ စိတ်စေတသိက်ပေါင်းလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်20နဲ့စေတသိက်က22ခုစိတ်က8ခုသို့မဟုတ်စိတ်တစ်ခုနဲ့စေတသိက်22ခုပေါင်းလိုက်23ခု23ခုကိုတစ်ခုတစ်ခုတွက်ထားလို့ရှိရင်လူတွေပြောနေကြတဲ့လိုချင်တဲ့စိတ်ဆိုတာအဲ့ဒါကိုပြောတယ်အဲ့ဒီလိုချင်တဲ့စိတ်ကလေး မိမိရဲ့ယင်တဲ့နှလုံးထဲမှာခိုင်မာနေအောင်ဘယ်သူကလှုပ်ပေးနေလဲဆိုရင်လိုချင်တယ်ဆိုတဲ့လောဘကနေပြီးလှုပ်ပေးနေတယ်သူ့မှာဒီလိုချူးရှိတယ်လို့ဒီလိုပြောအဲ့တော့တခြားစေတသိက်တွေမှာဒီလိုစွမ်းရည်တတ္တိရှိလားဆိုတော့မရှိဘူးဒီစိတ်ထဲမှာဆိုရင် လောဘသည်ဟိတုတတ္တိနဲ့ခြေစုပြုထားတဲ့စွမ်းရည်တတ္တိဥပမာမဲ့ဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့တရားဟာလည်းလိုချင်တဲ့စိတ်ထဲမှာရှင်တွဲပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတယ် မာနဆိုတဲ့တရားဟာလည်းပဲလိုချင်တဲ့စိတ်နဲ့ရှင်တွဲပြီးဖြစ်ပေါ်လာတယ်အဲ့ဒီဒိဋ္ဌိတို့မာနတို့မှာဒီလောဘစိတ်ကိုထိန်းထားနိုင်စွမ်းရှိရလားဆိုမရှိဘူးဒီတတ္တိသူတို့မှမရှိဘူးဥပမာမဲ့လောဘစိတ်ရှိခုမှရှင်တဲ့စေတသိက်တွေဖတ်တာဆိုတာရှိတယ်ဝေဒနာဆိုတာရှိတယ်တင်ညာဆိုတာရှိတယ်စေရနာရှိတယ်ဧကကတာရှိတယ်ဇီဝိတ္တရရှိတယ်မနတိကာရရှိတယ် အဲ့ဒါတွေကလိုချင်တဲ့စိတ်ကလေးကိုသူတို့ထိန်းထားနိုင်လားဆိုမထိန်းနိုင်လိုချင်တဲ့စိတ်ပေါ်လာလို့ရှိရင်သူတို့ပါလာတာပဲရှိတယ်သူတို့ကလိုချင်တဲ့စိတ်ကို ခိုင်မာအခိုင်မာဖြစ်အောင်ခြေစွပြုနိုင်စွာမရှိကြဘူးထို့တူပဲဝိတက်တို့ဝိစာရတို့ဆိုတဲ့စေတသိက်တွေပီတိဆိုတဲ့စေတသိက်တွေအဓိမောက္ခဆိုတဲ့စေတသိက်တွေဝိရိယဆိုတဲ့စေတသိက်တွေသန္တာဆိုတဲ့စေတသိက်တွေ မောဟတို့အဟိရိကတို့အနုတ္တပတို့ဆိုတဲ့စေတသိက်တွေသူတို့ကရောမောဟကတော့လောဘစိတ်ကိုထိန်းထားတဲ့ထဲမှာပါတယ်သို့သောအဓိကပရဏကတော့လောဘကထိန်းထားအဲ့ဒီမှာအဟိရိကအနုတ္တပဩဒိစ္စဆိုတဲ့တရားတွေဟာဟေတုတတ္တိမရှိသည့်အတွက်ကြောင့်ထိန်းထားနိုင်စွမ်းမရှိဘူးတဲ့သို့သောလူကျင်စိတ်နဲ့ရှင်တွဲပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာကြတာအကြီးပဲ ကောင်းပြီအာယုံတစ်ခုခုကိုတွေးရှိလို့မိမိတို့စိတ်ထဲမှာလိုချင်စိတ်ကလေးဖြစ်လာပြီလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဟောဒီတဘာဝတွေဖြစ်လိမ့်မယ်လောဘမုန်စိတ်ရဲ့စေတသိက်တွေရဲ့ဖြစ်လိမ့်မယ်ထိုစိတ်စေတသိက်တွေဖြစ်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်စိတ်တစားယုတ်တွေထုတ်လုပ်လိမ့်မယ်ဟောဒီသဘောတရားတွေရှိနေလိမ့်မယ်အဲ့ဒီလိုရှိနေတဲ့ထဲမှာလောဘသည် မိမိနဲ့အတူတကွဖြစ်ပေါ်လာတဲ့သဘာဝတရားတွေကိုရှင်သန်နေအောင်အခိုင်အမာယက်တည်နေအောင်ယက်တည်နိုင်အောင်ကြီးပွားလာအောင်ကြီးထွားလာအောင်ခြေစွပြုတယ်ထိန်းထားတယ်အဲ့တော့ဒီလောဘနဲ့ဉာဏ်နဲ့လူကျင်တဲ့စိတ်စွမ်းအားတွေဟာတပြိုင်နက်ဖြစ်ကြတာသူတို့ကလောဘကအရင်ဖြစ်ပြီးတော့ လိုချင်တဲ့စိတ်တွေကနောက်မှဖြစ်လာတာမဟုတ်ဘူးလောဘနဲ့လိုချင်တဲ့စိတ်သည်တပြိုင်နက်ဖြစ်လာတာတပြိုင်နက်ဖြစ်လာပြီးတော့သူ့မှာထူးခြားတဲ့စွမ်းရည်တတ္တိကဘာလို့ဆိုရင်အဲ့ဒီသူနဲ့ဖြစ်ဖို့ဖြစ်တဲ့သဘာဝတရားတွေကိုရှင်သန်နေအောင်ထိန်းထားနိုင်တာကလောဘရဲ့တတ္တိပဲတဲ့တခြားစေတသိက်တွေမှာဒီတတ္တိမျိုးမရှိဘူးလို့ဒီလိုပြောတယ်ကဲတော့လောဘက လောဘရဲ့တတ္တိဓုကဟေတုတတ္တိဓုသို့တော့ဒီလောဘဆိုတဲ့သဘာဝတရားကလိုချင်တဲ့စိတ်နဲ့လိုချင်တဲ့စိတ်ကနေထုတ်လုပ်ထားတဲ့စိတ်တစရုပ်တရားတွေကိုဟေတုတတ္တိတစ်ခုတည်းနဲ့ခြေစုပြုနိုင်တာလားလို့ဟေတုတတ္တိတစ်ခုတည်းနဲ့မဟုတ်ဘူးအခြားအကြောင်းတွေလည်းပါဝင်ပြီးတော့ ကျေစုပြုနေကြတယ်သူ့ရဲ့တတိဓုကတော့ထိန်းထားတဲ့ဟေတုတတိဓုပဲဒါဖြင့်ဗာတတိဓုတွေရှိတုံးလို့ဆိုတော့လောဘမှာလိုချင်တဲ့စိတ်နဲ့စိတ်တစားရုပ်တွေကိုအတူတကွဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့တတိတစ်မျိုးလည်းရှိသေးတယ်အဲ့ဒါကိုသဟဇာတပစ္စယောလို့ခေါ်တယ်သဟဇာတပစ္စယောဆိုတာလောဘနဲ့လိုချင်တဲ့စိတ် ထိုလိုချင်တဲ့စိတ်ကထုတ်လုပ်လိုက်တဲ့စိတ်ရစယုံများသည်ဗျိုင်းတူဖြစ်လာတာဖြစ်သောကြောင့်သူကအကြောင်းကအရင်ဖြစ်ပြီးအကျိုးကနောက်မှဖြစ်တာလို့ဒီလို မဟုတ်ဘူးဒီနေရာမှာအကြောင်းနဲ့အကျိုးသည်ဗျိုင်းတူဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒီဗျိုင်းတူဖြစ်လာတာကိုပဲသဟဇာတတ္တိလို့ပြောတယ်နော်ဗျိုင်းတူဖြစ်လာပြီးတော့အကျိုးပြုတာ ဒါဖြင့်ဗျိုင်းတူဖြစ်ပြီးတော့အကျိုးပြုတာမျိုးရှိနိုင်သလားအကျိုးကိုထုတ်လုပ်တာရှိသလားဆိုတော့ရှိတယ်လေမီးထွန်းလိုက်လို့ရှင်အလင်းရောင်ဟာချက်ချင်းလာမီးလင်းလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နဲ့အလင်းရောင်ရမီးငိမ့်သွားတာနဲ့တပြိုင်နဲ့ပေါင်သွားဟောဒါဗျိုင်းတူဖြစ်တာလို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့လောဘလေးဖြစ်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နဲ့လိုချင်တဲ့စိတ်တွေတပြိုင်နဲ့ဖြစ်လာတယ် လောဘနဲ့လိုချင်တဲ့စိတ်ရဲ့စိတ်တစားရုပ်တွေရဲ့တပြိုင်တည်းဖြစ်လာအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ဒါကိုသဟဇာတတတိလို့ခေါ်တယ်သဟဇာတဆိုတာသဟဆိုတာအတူတကွဇာတဖြစ်လာတယ် born together အတူတကွဖြစ်လာတယ်အတူတကွဖြစ်ပြီးတော့ခြေစုပြုနေတယ်လို့ဒီလိုပြောတာအဲ့တော့ဟေတုတတ္တိဆိုတာသူ့ရဲ့ထူးခြားတဲ့စွမ်းရည်တစ်ခု အတူတူဝဖြစ်ပြီးကျေစုပြုတယ်ဆိုတာခြံတဲ့တရားတွေမှာလည်းဒီတတ္တိရှိတယ်လောဘတစ်ခုထဲမှာဒီတတ္တိရှိတာမဟုတ်ဘူးခြံတဲ့တရားတွေမှာဒါကြောင့်မို့လို့ဟေတုတတ္တိဆိုတဲ့တတ္တိဝိသေသလို့ပြောတာသူနဲ့ရှင်ပြိုင်ပြီးတော့ဝင်လာတဲ့စွမ်းရည်တတ္တိတွေကသဟဇာတတတ္တိဟောရှင်ပြိုင်လာတယ်နောက်တစ်ခုဘာဝင်လာသေးတော့ဆိုရင်အညမညအညမညဆိုတာ reciprocal အပြန်အလှန်လုပ်ဒီလိုအဓိပ္ပာယ်ရတယ်လောဘလေးဖြစ်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်တည်းလိုချင်တဲ့စိတ်တို့စိတ်တစားယုတ်တို့ဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒီလောဘလောဘနဲ့လိုချင်တဲ့စိတ်စိတ်တစားယုတ်တို့ဟာအပြန်အလှန်အထောက်ကူပြုနေကြတယ်ဘယ်လိုအပြန်အလှန်အထောက်ကူပြုနေလဲဆိုရင်သုံးချောင်းတောက်နော်သုံးချောင်းတောက်ကိုကြည့်လိုက်သုံးချောင်းတောက်ကြည့်လိုက်လို့ရှင်ဒီထောက်သုံးချောင်းဒီတစ်ခုနဲ့တစ်ခုအပြန်အလှန်မှီထားတာ တစ်ခုပြတ်သွားလို့ရှိရင်ကြံတဲ့နှစ်ခုကပြိုလဲသွားမှာပဲထို့တူပဲလောဘမှာလိုချင်တဲ့စိတ်နဲ့စိတ်ရစာရုပ်တွေကို ထိန်းထားဖို့အတွက်သူ့မှာအပြန်အလှန်ကျေစုပြုနိုင်တဲ့စွမ်းရည်တတ္တိလည်းသူ့မှာရှိတယ်လို့ပြောတယ်အဲတော့လောဘကလိုချင်တဲ့စိတ်နဲ့စိတ်တစားရုပ်တွေကိုလိုချင်တဲ့စိတ်ကိုကျေစုပြုတဲ့အခါမှာ အပြန်အလှန်တတ္တိဒူလေးလည်းသူ့မှာရှိတယ်လို့ပြောတာအဲ့တော့24ပစ္စည်းဆိုတာတော်တော်များများဆက်ဆက်ပြီးတော့နေလေးရှိကြတယ်ပစ္စည်းတစ်ခုနဲ့တစ်ခုဟာဆက်သွယ်ပြီးတော့နေတယ်အခုအဲ့ဒါမှာအပိုင်းနှစ်ပိုင်းထားပြီးတော့ပြောမှပုံပြီးတော့ရှင်းမယ်အပိုင်းနှစ်ပိုင်းဆိုတာလောဘနဲ့လိုချင်တဲ့စိတ်ကတစ်ပိုင်းလောဘနဲ့လိုချင်စိတ်ကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့ယုတ်ကတစ်ပိုင်းလို့ဒီလိုနှစ်ပိုင်းခွဲပြီးတော့ပြောမယ် အဲ့တော့လောဘနဲ့လိုချင်တဲ့စိတ်လောဘနဲ့လိုချင်တဲ့စိတ်ကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့စိတ်တစားယုတ်သို့မဟုတ်လောဘနဲ့လိုချင်တဲ့စိတ်ရဲ့လိုချင်တဲ့စိတ်ကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့ယုတ်ရဲ့သုံးခုသုံးအုပ်စုခွဲကြည့်လိုက်လောဘကအကြောင်းတရားလိုချင်တဲ့စိတ်ကအကျိုးတရားဒါတစ်ခုလောဘကအကြောင်းတရားလိုချင်တဲ့စိတ်ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ယုတ်ကအကျိုးတရား နောက်တစ်ခါလောဘကအကြောင်းတရားလူကျင်တဲ့စိတ်ရဲ့စိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ရုပ်ရည်ကအကျိုးတရားလို့သုံးစုခွဲကြည့်လိုက်သုံးစုခွဲလာတဲ့အခါမှာရှင်ပြိုင်ပြီးတော့ဝင်လာတဲ့တတ္တိတွေတစ်ခုနဲ့တစ်ခုမတူဘူးလို့ဒီလိုပြောအဲ့ဒါမဲ့အလုံးမှာပါဝင်နိုင်တဲ့တတ္တိတွေကဘာလို့ဆိုရင်အခုပြောခဲ့တဲ့လောဘနဲ့လူကျင်တဲ့စိတ်ရဲ့လူကျင်တဲ့စိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ရုပ်ရည်အဲ့ဒီနှစ်ခုသည် အတူတကွဖြစ်နေတာ ဖြစ်သောကြောင့်သဟဇာတတတ္တိလောဘနဲ့လိုချင်တဲ့စိတ်ကြတော့အပြန်အလှန်ရသည့်အတွက်ကြောင့်အညာမညာတတ္တိတစ်ခုပိုးလာတယ်အညာမညာတတ္တိတစ်ခုပိုးလာတယ်နောက်တစ်ခုကဘာတတ္တိရှိတုံးဆိုရင် လောဘကနေပြီးတော့လိုချင်တဲ့စိတ်ရဲ့ လိုချင်တဲ့စိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ရုပ်ရဲ့အဲ့ဒီနှစ်ပိုင်းကလောဘကဘာတတ္တိနဲ့ခြေစုပြုသေးလဲလို့ဆိုရင် နေတယတတ္တိနေတယပစ္စယော24ပေစီထဲမှာနေတယပစ္စယောနေတယပစ္စယောဆိုတာမိယာအနေထားအဖြစ်ခြေစုပြုတာလောဘဆိုတဲ့အမိရှိသည့်အတွက်ကြောင့်ဒီလိုချင်တဲ့စိတ်တို့ လိုချင်တဲ့စိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့စိတ်ရစားရုပ်တို့ဟာရှင်သန်နိုင်တာဒီလိုဆိုလို့လေအဲ့တော့လောဘလေးတစ်ခုဖြစ်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်တည်းဟိတုပစ္စည်းတွေမကဘူးအခုပြောတဲ့သဟဇာတပစ္စည်းပါလာတယ်ယံခာအညမညပစ္စည်းပါလာတယ်နေတယပစ္စည်းပါလာတယ်နောက်တစ်ခုအများဆုံးအမြဲတမ်းပါနေတာကတော့ သဟဇာတာနေတယာအဋ္ဌိအဝိကတအဲ့ဒီလေးခုကအမြဲတမ်းပါပဲပြန်ပြီးတော့မှတ်ဖို့လောဘဆိုတဲ့အကြောင်းတရားလေးကနေပြီးတော့လိုချင်တဲ့စိတ်ရယ်လိုချင်တော့လိုချင်တဲ့စိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့စိတ်တစားရုပ်ရယ်အဲ့ဒီနှစ်ခုကိုကျေစုပြုတဲ့အခါမှာ သူ့ရဲ့တတ္တိထုကဟေတုပစ္စယောဟေတုတတ္တိဟာသူ့ရဲ့တတ္တိထုတာမန်တခြားစိတ်တွေလို့တာမန်တတ္တိအနေနဲ့ပါဝင်တာတွေကဘာတွေတုံးဆိုသဟဇာတပစ္စယောအတူတကွာဖြစ်ပြီးတော့ကျေစုပြုတယ်နေတယပစ္စယောမိယာဖြစ်ပြီးတော့ကျေစုပြုတယ်အဋ္ဌိပစ္စယောနှစ်ခုစလုံးရှိနေခိုင်းမှာကျေစုပြုတယ်အဝိကတပစ္စယော နှစ်ခုစလုံးပြောင်းမသွားခင်ခြေစုပြုတယ်ဟောဒီလေးခုပါဝင်နေတယ်လို့ဒီလိုဆိုတယ်တဖန်လောဘကနေပြီးတော့ဒီလိုချင်တဲ့စိတ်ကလေးကိုတင်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် လောဘကအကြောင်းတရားလိုချင်တဲ့စိတ်ကလေးကအကျိုးတရားလို့ပြောတဲ့အခါကျတော့အခုပြောတဲ့တတ္တိ လေးမျိုးအပြင် နောက်ထပ်ဘာတွေပါလာတော့ဆိုအညမညပါလာမယ်အညမညပစ္စယောအပြန်အလှန်သံပယုတ်တပစ္စယောဒီနှစ်ခုသည် အတူဖြစ်ခြင်းအတူချုပ်ခြင်းအာယုံတစ်ခုတည်းကိုသာယူခြင်းမိယာဝတ္ထုတူခြင်းလို့ဆိုရဲတူလေးပါးနဲ့ရှင်တွဲထားလို့သံပယုတ်တပစ္စယောအဲ့တော့သံပယုတ်တပစ္စယောဆိုတာတူလေးပါးနဲ့ရှင်တွဲထားရအောင် တူလေးပါဆိုတာဘာတော့ဖြစ်တာတူတယ်ချုပ်တာတူတယ်အာယုံတူတယ်မိယာဝတ္ထုတူတယ်အဲ့ဒီအတူလေးခုနဲ့ရှင်တွဲနေတဲ့သဘာဝတရားတူတယ်ဆိုတဲ့ကစိတ်ထဲမှာတစ်ခုတည်းလို့ဖြစ်သွားပြီလေတူတူဖြစ်ကြတယ်တူတူချုပ်ကြတယ်အာယုံတစ်ခုတည်းကိုယူတယ်မိယာဝတ္ထုတစ်ခုတည်းကနေပေါက်ဖွာလာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လူတွေရဲ့စိတ်မှာတာမန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တစ်ခုတည်းလို့ပဲထင်ပါပဲ။ နှစ်ခုလို့မထင်ဘူးဒါကြောင့်မလို့ပြောကြတယ်လေလူတွေကသိလို့ရှင်လူကျင်တဲ့စိတ်တွေဖြစ်တယ်လို့ဒီလောက်ပဲပြောတာလူကျင်တဲ့စိတ်လို့ပဲပြောတာခွဲမပြောနိုင်ဘာလို့လို့ဆိုရင်ဒါတွေကတူးနေတူးနေသည့်အတွက်ကြောင့်တစ်ခုတည်းလို့ဖြစ်အဲ့ဒါအဘိဓမ္မာအရာကြတော့မတူဘူးတဲ့သူ function နဲ့သူတံပယုတ်တာပစ္စယောနောက်တစ်ခုပါဝင်နိုင်တဲ့ပစ္စည်းတစ်ခုကဘာတော့ဆိုလို့ရှိရင် ဒါဟိတုပစ္စည်းအပြင်ပါလာတာတွေကိုပြောတာနော်နောက်တစ်ခုပါလိုက်တာကလောဘကနေပြီးတော့လိုချင်တဲ့စိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ရုပ်ကိုအထောက်ကူပြုတဲ့အခါမှာဘာလာတော့ဆိုတော့လောဘကနန္တရားအထောက်ကူပြုခံရတာကဟိုထုတ်လုပ်ထားတာကရုပ်တရားလို့ဆိုတော့ရုပ်နဲ့နာနှစ်ခုဖြစ်မသွားဘူးလားအဲ့ဒါလို့ရုပ်နဲ့နာနှစ်ခုဖြစ်လို့ရှိရင်ခုနက ဖြစ်အတူချုပ်အတူအာယုံတူဝတ္ထုတူဆိုအတူလေးကိုမရတော့မရသည့်အတွက်ကြောင့်သူ့ကိုဝိပယုဒ္ဓပစ္စယောလို့ခေါ်တယ်ဝိပယုဒ္ဓပစ္စယောဆိုတာယုတ်နဲ့နာအတူတကွာရှင်တွဲ၍နေတော်လဲဖြစ်တူခြင်းချုပ်တူခြင်းအာယုံတူဝတ္ထုမိယဝတ္ထုတူဆိုတဲ့အတူလေးချက်မရနိုင်ဘူးတဲ့မရနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဝိပယုဒ္ဓပစ္စယောဒီတစ်ခုပေါ်လာတယ် အဲ့တော့လူချင်းစိတ်လေးပေါ်လာတာနဲ့တပြိုင်နက်ကြည့်24ပစ္စည်းတွေကဘာတွေပါတော့လို့ကဲအချင်းချုပ်ပြန်ပြီးတော့ပြောကြည့်အောင်လူချင်းစိတ်ဆိုတာလေးပေါ်လာလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်ပါဝင်နိုင်တဲ့ပစ္စည်းတွေကဟေတုပစ္စယောနော်သဟဇာတာပစ္စယောအညမေညာပစ္စယောနေတယပစ္စယောတံပယုတ်တပစ္စယောအဋ္ဌိပစ္စယောနတ္ထိပစ္စယော ဟောဒီလိုပါလာနိုင်တယ်နော်အဲ့တော့လောဘကဝိဘက်မရှိလို့ဝိပါကတော့မပါနိုင်သေးဘူးဒီလိုလဲမှတ်ထားအောင်နော်ဝိဘက်စိတ်မှာလောဘဆိုတာမရှိဘူးမို့လားမပါအဲ့တော့ဟေတုပစ္စည်းနဲ့ရှင်တွဲပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တဲ့ပစ္စည်းပေါင်းဟာ17မျိုးရှိတယ်17မျိုးရှိတယ်အဲ့ဒါကိုအရင်မှတ်ကြည့်လိုက်ဒီ ဟိတုပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရှင်တွဲပါဝင်လာနိုင်တဲ့ပစ္စည်းဟာ17မျိုးရှိတယ်တဲ့ဒါဖြစ်တဲ့လို့ပါဝင်တာအမြဲတမ်းပါဝင်တာမဟုတ်ဘူးပါဝင်နိုင်တဲ့ပစ္စည်းပေါင်း17မျိုးရှိတယ်အဲ့ဒီ17မျိုးကဘာတွေတုံးဆိုရင်အဓိပတိသဟဇာတာအညမညာနေတယဝိပါက ဣန္ဒရိယမက္ခသံပယုတ်တာဝိပယုတ်တာအဋ္ဌိအဝိကတအဲ့ဒီ7မျိုးဟေတုပစ္စည်းပါထည့်လိုက်လို့ရှင်7မျိုးဟေတုကတတ္တိဝိသေတာဇန္နာတွေကတတ္တိတာမညာလို့ဒါတွေတူတူပါလာအဲ့တော့လိုချင်တဲ့စိတ်ကလေး ဓမ္မကဝုဒ္ဒအကုန်ခြုံပြီးတော့ပြောတာဟေတုပစ္စည်းတစ်ခုလုံးကိုချိန်ခြုံပြောလိုက်ရင်ဟိတ်6ပါးကပစ္စည်းတဟိတ်စိတ်81စေရသိက်52တာယိစေရစာယုတာယုဋိတန်ဒီကမ္မစာယုကပစ္စယပန်လို့အကုန်လုံးခြုံပြီးတော့ပြောလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟောဒီ7ပစ္စည်းရတယ်လို့ပြောသို့တော့လောဘလေးကြီးပြောလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဝိပါကဆိုတာမပါနိုင်ဘူးအိန္ဒြိယဆိုတာမပါနိုင်ဘူး ဘာလို့လို့ဆိုရင်လောဘိန္ဒြေလို့မှမရှိတာနော်လောဘကအိန္ဒြေလို့မရှိဘူးနောက်ပြီးတော့မက်ကမပါနိုင်ဘူးဒါမပါနိုင်တဲ့ပစ္စည်းတွေနောက်လောဘမှာအဓိပတိမရှိသည့်အတွက်ကြောင့်အဓိပတိပစ္စည်းဆိုတာမပါနိုင်ဘူးတဲ့ကြံတဲ့ဟာတွေပါနိုင်တယ်ဒီလိုခွဲခြားပြီးတော့နားလည်ရအဲ့တော့လောဘကိုပစ္စည်းယူလို့ပါနိုင်တာတွေကိုပြန်ပြီးတော့တွေ့ကြည့်အောင် လောဘကပစ္စည်းလိုချင်တဲ့စိတ်နဲ့ခန္ဓာကစိတ်တစားယုတ်တွေကပစ္စည်းပန်းလို့သူတို့အချင်းချင်းအပြန်အလှန်ဆက်သွယ်ပြီးတော့ခြေစုပ်ပြုနေတဲ့ပစ္စည်းပေါင်းဟာဘယ်လောက်ရှိလဲလို့ပြန်တွက်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီဟေတုသဟဇာတာအညမေညာနေတယတံပယုတ်တာဝိပယုတ်တာအဋ္ဌိအဝိကတာ၈ခုရှိတယ်လို့ဒီလိုမှာ ၈မျိုးရှိတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီတတိ၈မျိုးထဲမှာဟေတုတတိသည်တတိဝိသေသထူးခြားတဲ့တတိတစ်ခုကျန်တာတွေကတတိတာမညလို့ဆိုလို့ကျန်တဲ့သဘာဝတရားတွေမှာလည်းဒီတတိတွေရှိတယ်ဒါကလောဘနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သဘောပေါက်ဖို့ကဲနေစဉ်နဲ့မြရမ္မာယခစိတ်ဆိုးကြတယ်အကြောင်းအကြောင်းမညင်ညွတ်လို့ဟာလား နှလုံးသွင်းမှားလို့မကောင်းတဲ့အာယုန်နဲ့တွေးလို့ကိုမကြိုက်တာနဲ့တွေးလို့ဒေါသဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဘုရားကပြောရင် စိတ်ဆိုးတဲ့စိတ်လို့ပြောတယ်စိတ်ဆိုးတဲ့စိတ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာစိတ်ဆိုးတယ်လို့ပြောတဲ့ထဲမှာဒေါသလေးပါတယ်အဲ့ဒီဒေါသနဲ့ရှင်တဲ့စိတ်တွေပါသူတို့နဲ့ရှင်တွဲဖြစ်တဲ့စေတသိက်တွေပါအဘိဓမ္မာနဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒေါသမှုစိတ်နှစ်ခုနဲ့ စေရသိက်22စိတ်ဆိုးတယ်ဆိုတာအဲ့ထဲကပဲနော်ဒေါသမှုစိတ်2ခုစေရသိက်22စိတ်ဆိုးတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါကိုပြောတာနောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီဒေါသမှုစိတ်ကနေထုတ်လုပ်လိုက်တဲ့စေတစာယုတ်ဟောဒီလိုရှိပြီအဲ့တော့နေစိတ်ဆိုးတယ်လို့ဆိုတဲ့အထက်မှာဒေါသသည်တတ္တိထုကဘာတော့ဆိုလို့ရှိရင် စိတ်ဆိုးပြီးတော့ဒေါသနဲ့တွေးကြံနေတဲ့အကြံတွေဒေါသနဲ့ရှင်ပြီးတော့ပြောတဲ့အပြောတွေဒေါသနဲ့ရှင်ပြီးလှုပ်တဲ့လှုပ်ရက်တွေအဲ့ဓာတွေကိုခိုင်မြဲနေအောင်ဒေါသကနေထိန်းထားတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒေါသမှာအထူးဝိသေသအားဖြင့်ဟိတုတ္တိဆိုတာရှိတယ်သူ့ရဲ့ဟိတုတ္တိကသူနဲ့ရှင်ဘက်တရားတွေရှင်သန်နေအောင်ထိမ့်ပေးထားတယ်တိမြင့်များသည် တစ်ပင်ရှင်သန်နေအောင်ထိမ့်သိမ့်ထားတယ်လို့အဲ့ဒီဒေါသလေးကဒေါသစိတ်ကိုရှင်သန်နေအောင်ဒေါသကြောင့်ဖြစ်တဲ့ရုပ်တရားတွေရှင်သန်နေအောင်ထိမ့်ပေးနေတယ်လို့သူတို့ပြောတယ်ကဲအဲ့ဒီလိုဖြစ်နေတဲ့ထက်မဲ့တာမန်အပြင်ပါဝင်လာတဲ့သဘောတရားတွေဘာတွေပါသေးတော့ဆိုရင်ကြည့်ဟေတုပစ္စယောဆိုတဲ့တတ္တိဝိသေသအပြင်နောက်ထပ်ပါပါလာတော့ဆိုသဟဇာတာဘာဖြစ်တော့တူတူဖြစ်ကြတယ်စိတ်ဆိုးတယ်ဆိုတဲ့စိတ် စိတ်ဆိုးလို့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ရုပ်တွေဟာအတူတကွဖြစ်ကြလို့အဟာဇာတပစ္စယောအဲ့ဒီထဲမှာစိတ်ကဒေါသကနေပြီးတော့သူနဲ့ရှင်ပဲစိတ်ကိုဆိုလို့ရှင်အညမညပစ္စယောနောက်တစ်ခါမိယာအနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှင်နေတယပစ္စယောဟောဒီလိုဖြစ်လာတယ်တခါဒေါသနဲ့ သူနဲ့ရှင်ဘက်တရားတွေကိုတင်ကြည့်မယ်ရုပ်မပါဘဲနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တံပယုတ်တာပစ္စယောရုပ်နဲ့ဒေါသနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဝိပယုတ်တာပစ္စယောရှိနေကိုင်းမှာကျေစုပြုသောကြောင့်အဋ္ဌိပစ္စယောဩမကင်းသေးခင်ကျေစုပြုတာမချုပ်သေးခင်ကျေစုပြုတာဖြစ်သောကြောင့်အာဝိကတပစ္စယောဩစိတ်ဆိုးတယ်ဆိုတဲ့အထဲမှာဟောဒီ24ပစ္စည်းတွေကဒါတွေပါနေတယ်လို့ဒီလိုနားလည်ရအောင် ဒါကိုပစ္စည်းပြိုင်တယ်လို့ခေါ်တယ်ပဋ္ဌာန်းသင်တဲ့အသုံးအနှုန်းအနေနဲ့ပြောမှဆိုရင်ဒါပစ္စည်းပြိုင်လို့ခေါ်တယ်ပစ္စည်းပြိုင်တယ်ဆိုတာအမျိုးတူမှပြိုင်လို့ရတယ်အမျိုးမတူရင်ပြိုင်လို့မရဘူးပစ္စည်းကလည်းသူ့အမျိုးနဲ့သူ့အမျိုးအစားရှိတယ်အခုအမျိုးအစားကဘာအမျိုးအစားတော့ဆိုရင် born together သဟဇာတမျိုးအတူဖြစ်တဲ့မျိုးတွေအတူမဖြစ်တဲ့မျိုးတွေထည့်ပြီးပြိုင်လို့မရဘူး ကဲဒေါသဖြစ်ပြီလို့ဆိုလိုက်တာနဲ့စိတ်ဆိုးပြီဆိုလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်24ပစ္စည်းတွေကဘာတွေပါလာတော့ဟေတုပစ္စယောသဟဇာတပစ္စယောအညမညပစ္စယောနေတယပစ္စယောတံပယုတ်တပစ္စယောဝိပယုတ်တပစ္စယောအဋ္ဌိပစ္စယောအဝိကတပစ္စယောဟောဒီရှိခုပါလာတယ်ဒါစိတ်ဆိုးလား နော်24မျက်စိဆိုတာဒီလိုတစ်ခုနဲ့တစ်ခုဆက်သွယ်ပြီးတော့ဒါကြောင့်မို့လို့ conditional relation လို့အင်္ဂလိပ်လိုဘာသာပြန်တာ conditional relation တစ်ခုနဲ့တစ်ခု အခြေအနေပြပြီးတော့အကြောင်းအကျိုးပြုပြီးတော့ဆက်သွယ်နေတဲ့သဘောတရားတွေအဲ့ဒီထဲမှာဒေါသရဲ့အရေးကြီးဆုံးသူ့ရဲ့တတ္တိဝိသေသကဟေတုတတ္တိပဲကဲနောက်တစ်ခုပြောရအောင် မောဟဆိုတာကိုကြည့် မောဟရဲ့တဘာဝတရားဟာတမာအဖြစ်မောဟလောဘဖြစ်တာလဲလူတွေကပြောတတ်ကြတယ်ဒေါသဖြစ်တာလဲပြောတတ်ကြတယ်မောဟဖြစ်တာကြတော့ဘယ်လိုပြောမလို့မောဟဖြစ်တာကြတော့လုံတဲ့နာကိုမလုံတဲ့ဘူးလို့ထင်နေတယ်မလုံတဲ့နာကိုလုံတဲ့နေလို့ထင်နေတယ်အမှားကိုအမှန်ထင်နေတယ်အမှန်ကိုအမှားထင်နေတယ်ဟောမောဟရဲ့သဘောအဲ့ဒါ မောဟကမသိတာမဟုတ်ဘူးအမှန်ကိုမသိတာကိုမောဟလို့ခေါ်တယ်မသိတာမဟုတ်သိတယ်သိတာကဘာတော့အမှားသိတာဟုတ်ကဲ့လားအမှန်ကမသိပဲနဲ့အမှားသိနေတာဟာမောဟပဲဒါကိုပဲတွေ့ဝတယ်လို့ပြောတာအမှန်တရားကိုမသိမမြင်သေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မောဟသို့သောမသိဘူးဆိုတာအကုန်မသိတာမဟုတ်ဘူးတဘာဝအစစ်အမှန်ကိုမသိတာတခြားဟာကိုသတ်သိနေတယ်တလွဲသိနေတယ်လို့ပြောတာ ကဲအဲ့ဒီမောဟလေးဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်အကုသိုလ်စိတ်တွေနဲ့သူကရှင်းတယ်သူရဲ့မောမှုစိတ်ပြင်အလုံးအကုသိုလ်စိတ်အလုံးနဲ့သူကရှင်းတယ်အကုသိုလ်စိတ်အလုံးနဲ့ရှင်းနေတဲ့အခါကျတော့တွေဝေတဲ့စိတ်ပေါ်လာပြီဆိုတဲ့အခါမှာလောဘနဲ့ရှင်တွဲလာတဲ့အခါကျတော့သူ့ရဲ့တတ္တိတွေကသူကနောက်ရောက်သွားတယ်။ဘာလို့ဆိုတော့လူကျင်တဲ့စိတ်ကရှေ့ထန်းတက်လာတယ် လောဘကရှေ့တန်းတက်လာတခါမောဟစိတ်ဟာမောဟဆိုတဲ့စေတသိက်တရားဟာဒေါသနဲ့ရှင်တွဲလာတဲ့အခါကျတော့စိတ်ဆိုးတဲ့ဒေါသက ရှေ့တန်းတက်လာပြီးသူကနောက်ရောက်သွားပြန်တယ်သူ့ရဲ့တတ္တိကသိမ့်မပေါ်ဘူးဖြစ်သွားတယ်သူ့ရဲ့တတ္တိကဘယ်မှာသွားပေါ်တော့ဆိုရင်မောမှုစိတ်ကြတော့ပေါ်ပြီဝိသိကိစ္စတဲ့အမှန်တရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တန်တရားတွေဖြစ်နေပြီဆိုရင် तू မဆုံးဖြတ်နိုင်တော့ဘူး ဥဋ္ဌစ္စလို့ခေါ်တဲ့စိတ်လေလွင့်နေပြီဆိုရင် तू မဆုံးဖြတ်နိုင်တော့အမှန်ကိုမသိတဲ့နေရာမှာအဲ့ဒီမောဟမှုတွေနဲ့ရှင်ပြီးတော့မောဟမူလစိတ်နှစ်ခုနဲ့ရှင်းလာပြီဆိုရင်မောဟရဲ့စွန့်ရည်တတ္တိတွေပေါ်လာပြီအဲ့ဒါလို့ပေါ်လာတဲ့အခါကျတော့ तू ကသူ့ရဲ့တတ္တိဝိသေသကတော့မောဟရှိနေသည်တည်းမြအမှန်မသိမှုတို့တန်တရားတို့စိတ်မငြိမ်မသက်မှုတို့ဒါတွေဟာရှင်သန်နေမှာပဲ နောက်ဆုံးလောဘရှင်သန်မှုလည်းအထောက်အကူဖြစ်နေမှာပဲဒေါသတွေရှင်သန်နေဖို့လည်းအထောက်အကူဖြစ်နေမှာပဲအဲ့တော့ तू ဝင်လာလို့ရှင်ခုန24ပစ္စည်းတွေကဘာတွေဝင်လာနိုင်တော့ဘာတွေဖြစ်လာနိုင်တော့ဆိုရင်နံပါတ်1ကဟေတုပစ္စယော နောက်ပြီးတော့သဟဇာတပစ္စယောအညမညပစ္စယောနေတယပစ္စယောသံပယုတ်တပစ္စယော ဝိပယုတ္တပစ္စယောအဋ္ဌိပစ္စယောအဝိကတပစ္စယောဟောဒီပစ္စည်းရှင်မျိုးသူနဲ့ရှင်တွဲပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတယ်အဲ့တော့အကြောင်းဆိုတာတစ်ခုတည်းမဟုတ်ဘူးအများကြီးအထောက်အကူပြုထားတာတစ်ခုတည်းမဟုတ်ကြည့်လေတစ်ပင်လေးတစ်ပင်ပေါက်ဖို့ရာအကြောင်းကတစ်ခုတည်းမှမဟုတ်တာမြေရှိရတယ်ရေရှိရတယ်အလင်းအောင်ရှိရတယ်အပူအေးဆိုတာရှိရတယ် ဒါတွေစုံကြီးနေမှဒီသစ်ပင်ကမျိုးစစ်တွေကအပင်လေးပေါက်လာတာအကြောင်းတွေအများကြီးပဲဒါကြောင့်မို့လို့မြတ်စွာဘုရား24ပစ္စည်းဆိုတာအလုံးကိုစုံပြီးတော့ဖြစ်နိုင်တဲ့များအကြောင်းတွေကိုစုပြီးတော့ရှင်းပေးထားတာ24ပစ္စည်းဆိုတာခေါင်းစဉ်ကလေးတွေပေးလိုက်တာအခုလိုပဲကြည်အရပြောပြောပဲဆိုလို့ရှိရင်လိုချင်တဲ့စိတ်တစ်ခုဖြစ်လာရင်ဒီပစ္စည်းတွေပါမယ်ရှစ်ရှစ်မျိုးပါလာမယ် စိတ်ဆိုးတဲ့စိတ်ဖြစ်လာလို့ရှင်လေဒီရှင်မျိုးပါလာအမှန်မသိပြီးနဲ့တွေ့ဝေးနေတဲ့စိတ်ပေါ်လာလို့ရှင်လေဟောဒီရှင်မျိုး24ပစ္စည်းတွေကဒီရှင်မျိုးပါနေတယ်ဆိုတာကိုတတိထားဖို့ပေါ့ငါစိတ်ဆိုးပြီလို့ကိုယ့်ကိုယ်စိတ်ဆိုးရင်ကြည်ဟောတာတွေဒီလိုဖြစ်နေတာဆိုတာကိုသိရမယ်เนาะသူဆိုင်ရဆိုင်ရအကြောင်းတရားတွေဒါကမကောင်းတဲ့ဘက်ကပြောတာတခါကောင်းတဲ့ဘက်ကချီးကြအောင်ဆို အလောဘတဲ့အလောဘဆိုတဲ့ဒီသဘာဝတရားဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အခါကျတော့သူကကောင်းတဲ့စိတ်တွေနဲ့ရှင်တွဲလာတယ်သူကြတော့မဟာကုသိုလ်စိတ်တို့ယန္တာပုဂ္ဂိုလ်မှာဆိုရင်မဟာကရိယာစိတ်တို့နောက်ပရိသေခါပိုဓိခါတို့မဟာဝိဘက်စိတ်တို့ နောက်ရူပဝဆရကုသိုလ်စိတ်တို့ဇန်စိတ်တွေနဲ့သွားပြန်လို့ရှင်လဲအာလောဘပါတယ်ရူပဝဆရကုသိုလ်စိတ်ဉာဏ်တာပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုရင်ကရိယာစိတ်ဗြမာရိယတဏ္ဏဆိုရင်ဝိဘစိတ်ရူပဝဆရဝိဘစိတ်အရူပဗြမာရိဆိုလို့ရှင်အရူပဝဆရဝိဘစိတ်အရူပဇံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုရင်အရူပဝဆရကုသိုလ်စိတ်ဉာဏ်တာပုဂ္ဂိုလ်ဆိုလို့ရှင်အရူပဝဆရကရိယာစိတ် နောက်မဲ့ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမက်စိတ်ဖတ်ဖို့ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖို့စိတ်လို့ဆိုအလောဘကနေအကျယ်ကြီးပဲအလောဘကနေအကျယ်ကြီးအဲ့ဒီအလောဘဆိုတဲ့ဟိတ်ကလည်းပဲဟိတုတ္တတိနဲ့သူကကျေစုပြုတယ်သူနဲ့အတူတကွဖြစ်တဲ့တရားတွေဒါပေမဲ့ဗျိုင်းလူဖြစ်တယ်လို့မပြောပြောလို့မရဘူးနော်မဟာကုသိုလ်စိတ်နဲ့ဖြစ်နေတဲ့အလောဘသည် ရူပဝဆရာကုသိုလ်စိတ်နဲ့ဖြစ်တယ်လို့ပြောလို့မရဘူးသူဟာနဲ့သူနော်အရူပဝဆရာကုသိုလ်စိတ်နဲ့ဖြစ်တယ်လို့ပြောလို့မရဘူးမဲ့နဲ့ဖြစ်နေတယ်လို့ပြောလို့မရဘူးဖုံနဲ့ဖြစ်တယ်လို့ပြောလို့မရဘူးမဟာကုသိုလ်စိတ်နဲ့ရှင်ပြီးတော့ဖြစ်မယ်ဆိုရင်မဟာကုသိုလ်စိတ်နဲ့ပဲဖြစ်မယ်သူကဖြစ်နိုင်တာတွေကိုပြောတာသူရှင်နိုင်တာတွေကိုပြောရင်အကုန်ရှင်လို့ရတယ်လို့လို့ပြောတယ်ကဲကောင်းပြီဒါနကောင်းမှုပြုဖို့ စိတ်ဝင်စားတယ်လှူကျင်တန်းကျင်တဲ့စိတ်ကလေးဖြစ်လာပြီဆိုရင်ဟောအာလောဘလေးဖြစ်လာအဲ့ဒီအာလောဘဖြစ်လာလို့ရှိရင်ခုနကကုသိုလ်မဟာကုသိုလ်စိတ်လေးဖြစ်လာပြီဆိုပါစို့အဲ့ဒီအာလောဘဖြစ်လို့မဟာကုသိုလ်စိတ်ကလေးကုသိုလ်စိတ်ကလေးဖြစ်လာပြီဆိုတဲ့အချိန်မှာဘာပစ္စည်းတွေဝင်လာတော့အဲ့ဒီကုသိုလ်စိတ်ကလေးကိုဘယ်သူကထိမ့်ပေးထားတော့ဆိုရင်ဟောဒီအာလောဘကနေထိမ့်ပေးထားတယ် အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့သူ့ကိုဟေတုပစ္စယောလို့ပြောတာဒါကတတ္တိဝိသေတာသူ့ရဲ့ထူးခြားထက်မြက်တဲ့တတ္တိတစ်ခုအများလိုပဲတတ္တိပေးနိုင်တာတွေကဘာတွေတုံးဆိုလို့ရှင်သဟဇာတပစ္စယောဟုတ်ကလားအညမညပစ္စယောနေတယပစ္စယောနောက်ပြီးတော့ဝိပါကပစ္စယော ကုသိုလ်ဝိဘက်ဆိုလို့ရှိရင်သူကဝိဘက်စိတ်တွေမှာရှင်တဲ့အခါမှာဆိုရင်ဝိပါကပစ္စယောရတယ်ကုသိုလ်ရှင်တဲ့အခါမှာကုသိုလ်ရှင်တဲ့အခါတော့ဝိပါကမရဘူးเนาะဝိဘက်ဟိတ်ဆိုမှဝိပါကကိုရတယ်ကဲသူကဖြစ်နိုင်လို့ဝိပါကပစ္စယောနောက်တစ်ခုကတံပယုတ်တပစ္စယောဝိပယုတ်တပစ္စယောအဋ္ဌိပစ္စယောအဝိကတပစ္စယောလို့ဟောဝိပါကပါထည့်ပြီးတော့တွက်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူကပိုးလာတယ် တတ္တိတွေပိုးလာတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုမဟာဝိပဿိတ်မှာလည်းအာလောဘကရှင်နိုင်တာကိုကုသိုလ်စိတ်မှာဖြစ်တဲ့အချိန်မှာဆိုရင်တော့ဝိပါကမပါဘူးလို့ဒီလိုမှတ်ရတယ်။ဒါရှင်ပြိုင်းလာတဲ့တတ္တိတုတတ္တိတွေအလောဘဆိုတဲ့သဘာဝတရားလေးဖြစ်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်တည်းမဟာကုသိုလ်စိတ်ဖြစ်လာတယ်။ထို့မဟာကုသိုလ်စိတ်နဲ့အလောဘကထုတ်လုပ်လိုက်တဲ့စိတ်ဒဇာယုတ်တွေလည်းဖြစ်လာတယ်လို့ဒီလိုမှတ် ထို့တူပဲအရောဒကိုသွားအရောဒမုန်တိမှုကင်းပြီးတော့မေတ္တာတရားမေတ္တာသက်ဝင်လာတယ်ဒေါသဆိုတဲ့တရားကိုဖယ်ရှားလိုက်ပြီးတော့စိတ်ထဲမှာမေတ္တာတွေဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒီမေတ္တာတရားဖြစ်လာပြီလူတွေမှာမေတ္တာစိတ်ဝင်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်လဲဆိုရင်မဟာကုသိုလ်စိတ်ဖြစ်လာတယ်မဟာကုသိုလ်စိတ်ကထုတ်လုပ်တဲ့စိတ်ဒစာယုတ်တွေဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒီလိုအာရောဂါကနေပြီးတော့ မေတ္တာပို့နေပြီဆိုတဲ့စိတ်ကလေးပေါ်လာပြီမေတ္တာပို့တဲ့စိတ်ထဲမှာဆိုရင်ဘာပစ္စည်းတွေလာတော့ဆိုရင်ဟေတုပစ္စယောသဟဇာတပစ္စယောအညမေညပစ္စယောနေတယပစ္စယောနေတယပစ္စယောသံပယုတ်တပစ္စယောဝိပယုတ်တပစ္စယောအဋ္ဌိပစ္စယောအဝိကတပစ္စယောရေပေါ်ရအပြင်ဒါဒီတိုင်းလား အမောဟလို့ဆိုရယ်ပညာလေးဝင်လာပြီဆိုပါစို့ခုနကအမှားမှန်ခွဲခြားပြီးတော့သိသွားပြီသဘာဝတရားတွေရဲ့အစစ်မှန်ကိုသိသွားတဲ့အမောဟဆိုတဲ့အသိဉာဏ်ဖြစ်လာပြီဖြစ်လာလိုက်တာနဲ့တပြိုင်တည်းသူကမဟာကုသိုလ်စိတ်၄ခုရော့သွားဉာဏ်နဲ့ရှင်တဲ့မဟာကုသိုလ်စိတ်၄ခုပဲဖြစ်တယ်ဉာဏ်မပါတဲ့မဟာကုသိုလ်စိတ်မဖြစ်တော့ဘူး အမောဟဖြစ်လာလိုက်တာနဲ့တပြိုင်တည်းမဟာကုသိုလ်နဲ့တင်ပြောမယ်ဆိုရင်အမောဟဖြစ်လာလို့ရှင်မဟာကုသိုလ်ညာဏတံမျိုးစိတ်၄ခုဖြစ်လာမဟာကုသိုလ်ညာဏတံမျိုးစိတ်၄ခုရဲ့စေတသိက်ရဲ့အဲ့ဒီစိတ်စေတသိက်တွေကထုတ်လွှတ်လိုက်တဲ့စေတစာယုတ်ရဲ့လို့ဒီလိုဖြစ်လာတဲ့အခါကျတော့သူကြတော့စွမ်းရည်တတ္တိတွေပိုးလာတယ်ကြည့်ဘသူတွေပိုးလာတော့ဆိုရင်အတိညာဆိုတဲ့အထဲမှာဒီအမောဟဆိုတာအတိညာ အတိညာကသူကအဓိပတိတက်တယ်ဝိမန္တာအဓိပတိလို့ခေါ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့အဓိပတိပစ္စည်းပိုးလာပြန်တယ်သူက။နောက်အိန္ဒြေထဲမှာပညိန္ဒြေဆိုတာရှိတယ်။ပညိန္ဒြေပါလာသည့်အတွက်ကြောင့်အိန္ဒြေအိန္ဒြေယပစ္စယောလည်းပါလာပြန်တယ်သူက။နောက်တစ်ခုကသမ္မာဒိဋ္ဌိမက္ခင်လို့ဆိုတာမျိုးပါလာသည့်အတွက်ကြောင့် မက္ခပစ္စည်းလည်းပါလာတယ်သူကပုံများတယ်သူ့ကိုကြည့်ပြီးတော့ဒါကြောင့်မို့တွက်ပြီးတော့ကြည့်ပဲဆိုရင်အမောဟဆိုတဲ့အသိဉာဏ်လေးဖြစ်ပြီးတော့ကုသိုလ်လုပ်ပြီးဆိုပါဆိုဒါနကောင်းမှုသီလကောင်းမှုဘာဝနာကောင်းမှုတစ်ခုလုပ်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်ဘာပစ္စည်းတွေပါလာတော့ဆိုရင်ဟေတုပစ္စယောရဲ့အဓိပတိပစ္စယောရဲ့သဟဇာတပစ္စယောရဲ့အညမေညပစ္စယောနေတယပစ္စယော ဣန္ဒရိယပစ္စယောမက္ခပစ္စယောတံပယုတ်တပစ္စယောဝိပယုတ်တပစ္စယောအဋ္ဌိပစ္စယောအဝိကတပစ္စယောဟုတ်အကယ်၍ဝိပဿိတ်မှာရှင်တဲ့အလောဘအရောဓအမောဟတို့ဆိုလို့ရှိရင်ဝိပါကထက်ဝိပက်နဲ့ရှင်တဲ့ဝိပဿိတ်နဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အလောဘအရောဓအမောဟကိုဝိပဿိတ်နဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ဝိပါကထည့်ပြီးတော့တွဲလို့ရတယ် ကုသိုလ်စိတ်နဲ့ရင်စပြောမယ်ဆိုရင်ဝိပါကထည့်ပြီးတော့တွက်เสียမလို့ဘူးเนาะကဲကြည့်လိုက်ဟိတ်6ပါးကနေပြီးတော့ဆိုင်ရာတဘာဝတရားတွေကိုခြေစုပြုတယ်လို့ဆိုတဲ့နေရာမှာဟောဒီစွမ်းရည်တတ္တိတွေကိုအသုံးပြုထားတယ်ပူပေါင်းပါဝင်ပြီးတော့လာတယ်ဒါကြောင့်မို့24ပစ္စည်းဆိုတာတစ်ခုနဲ့တစ်ခုဂွင်းဆက်ဖြစ်ပြီးတော့နေတာเนาะအကြောင်းတရားတွေမြောင်များစွာ အကြောင်းတရားတွေမြောင်များစွာရှင်တွဲပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာကြတယ်ကဲအမောဟကိုပြန်ကြည့်အမောဟသည်ကုသိုလ်စိတ်ကိုဟေတုတတ္တိနဲ့ခြေစပြုတဲ့အခါဟေတုပစ္စယောလွန်မိုးကြီးဆိုးပြီးတော့ခြေစပြုတဲ့အခါဝိမန္တာဓိပတိမူအဓိပတိပစ္စယောအတူတကွာဖြစ်ပြီးတော့ခြေစပြုတဲ့အခါမှာသာသာတာပစ္စယောမိဟာအနေနဲ့ခြေစပြုလို့ နေတယပစ္စယောအပြန်အလှန်ကျေစုပြုလို့အညပညာပစ္စယောဣန္ဒြေဆိုတာဆံရကိစ္စမှာကြီးစိုးပြီးတော့ကျေစုပြုလို့ဣန္ဒြေယပစ္စယောလမ်းကြောင်းတစ်ဖွဲ့ကျေစုပြုလို့ဘက်ကပစ္စယောရှင်ဘက်အနေနဲ့ကျေစုပြုလို့မရှင်တဲ့အနေအနေနဲ့ကျေစုပြုလို့ဝိပယောကပစ္စယောရှိနေခိုင်းမှာကျေစုပြုလို့မကင်းကွာခင်ကျေစုပြုလို့ ဒါတွေပါတယ်လို့လို့မှာဟောဘုန်းကြီးတို့တွေရဲ့စိတ်ထဲမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့သဘာဝတရားတွေဟာအခုလို့အကြောင်းအကျိုးနဲ့တစ်ခုနဲ့တစ်ခုဆက်နွယ်နေတာပါလားလို့ပဋ္ဌာန်းကျမ်းဟာအမတန်မှ ခြေဝန်းနေတာတစ်ခုစီတစ်ခုစီပြောနေမယ်ဆိုရင်အများကြီးပဲเนาะအလွန်ခြေဝန်းတယ်လို့ဒီလိုပြောရမှာဒါဟိတုပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင် ဋ္ဌာန်းအရာကောက်ကျမ်းကြီးမှာပြထားတာတွေကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကတနာဆိုတာဖြစ်နိုင်တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုစုစုစုစုပြီးတော့ပြသွားတာကိုကတနာလို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒီကတနာတို့သုဒ္ဓသင်္ချာတို့ဒါတွေကိုလေ့လာမယ်ဆိုရင်ပဋ္ဌာန်းကျမ်းကြီးကသိကျဲတဲ့ကျဲကျဲသွားတာနော်။ကျဲတဲ့ကျဲသွားတာ။ခုကဒါဟေတုပစ္စည်းတွေကိုပင်လယ်ကမ်းဆက်ကနေပြီးတော့ကြည့်လိုက်ရင်ဟောတယ်လို့မြင်ရတယ်ဆိုတာပြ။ပင်လယ်ကြီးတဲ့ဆင့်ကြည့်ရင်တော့ ဟိုထောက်တရရမှာမဟုတ်ဘူးเนาะလှမ်းပြီးတော့ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်လည်းမင်းပင်လယ်မြင်ဘူးလားလို့မေးလို့ရှိရင်ဘယ်လိုဖြေမလို့မြင်ဘူးတယ်ပဲဖြေမှာပဲဒါပေမဲ့သူမြင်တဲ့ပင်လယ်ဒီပင်လယ်အပြည့်စုံဟုတ်ကလားလူစွာမျက်စိနဲ့မြင်လို့ရတာတစ်ပိုင်းတစ်စိတ်တစ်သေးတာတစ်ဖက်ပဲမြင်လို့ရတာအကုန်မြင်လို့မရဘူးเนาะ ပင်လယ်ကမ်းစပ်ရောက်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကသူပြောမယ်မင်းပင်လယ်မြင်မှုလားဆိုဟာမြင်မှုတာပေါ့ဘယ်တော့ကပင်လယ်ကမ်းစပ်ရောက်သွားတာပဲသူပြောတဲ့သူမျက်စိနဲ့မြင်ရတဲ့ပင်လယ်ကိုသူပင်လယ်လို့ပြောတာနော်သို့တော့သူမမြင်ရတဲ့ပင်လယ်တွေအများကြီးမကြံဘူးလားအေးဒီတိုင်းပဲအခုဟေတုပစ္စယောကိုကမ်းစပ်ကနေပြီးတော့ကြီးလိုက်တာဒီလောက်တော့မြင်ရမှာပေါ့နော်အခုလိုမြင်ရတယ်စွန့်ရည်တတ္တိတွေဟာသဘာဝတရားတွေမှာဒီလိုရှိတယ်လို့ဒါသိရတယ် ကဲနောက်တစ်ခုကိုနောက်ပစ္စည်းတစ်ခုအကြောင်းကိုပြောအောင်ဒါလည်းအရေးကြီးတဲ့ပစ္စည်းတစ်ခုသူကမျိုးမတူဘူးအခုလိုလောဘဖြစ်ရတာတို့ဒေါသဖြစ်ရတာတို့မောဟဖြစ်ရတာတို့အလောဘတို့အရောဒတို့အမောဟတို့ဆိုတဲ့ဒီသဘာဝတရားတွေလိုချင်တဲ့စိတ်ဖြစ်တာတို့မုန်းတီးတဲ့စိတ်ဖြစ်တာတို့အမှန်မသိတဲ့စိတ်ဖြစ်တာတို့ လိုချင်မှုကိုပယ်ခွာတဲ့စိတ်ဖြစ်တာတို့မုန်းတိမှုကိုတွန်းလှန်တဲ့မေတ္တာစိတ်ဖြစ်တာတို့အမှန်သိတဲ့စိတ်ဖြစ်တာတို့ဆိုတာတွေဟာအကြောင်းတရားအာယုံမရှိဘဲနဲ့မဖြစ်ဘူးတဲ့ပြင်ဘက်ကအာယုံတစ်ခုခုလာတယ်ကြည့်နေမျက်စိကမြင်တဲ့စိတ်ကလေးတောင်မှပဲကြည့်မျက်စိကနေပြီးတော့ရူပါယုံလို့ဆိုတဲ့အစင်းအာယုံလေးကို မျက်စိနဲ့အဆင်းအာယုံလေးကိုမြင်လိုက်တဲ့အခါမှာမြင်သိစိတ်ကလေးဖြစ်လာတယ်နော်အဲ့တော့ရူပယုံဆိုတဲ့အဆင်းအာယုံလေးကိုအာရမဏပစ္စယောလို့ဒီလိုပြောတာသူနဲ့မတူအခုဟေတုပစ္စည်းနဲ့ပုံစံကွဲသွားပြီဒါပုံစံကွဲသွားပြီဟေတုပစ္စည်းဆိုတာဖြစ်နေတဲ့သဘာဝတရားအတွင်းသားကိုပြောတာအခုလောဘဖြစ်ဖို့ရာအတွက်အာယုံတစ်ခုလိုနေတယ်လိုချင်တဲ့စိတ်ဖြစ်ဖို့အတွက်အာယုံလိုနေတယ် ကြည်သူလောဘစိတ်ဖြစ်တာဟာမျက်စိနဲ့အဆင်းအာရုံတစ်ခုကိုမြင်လို့လောဘဖြစ်တာလည်းဖြစ်မယ်။သို့မဟုတ်နားနဲ့ตาရတဲ့အတန်ကိုကြားပြီးတော့လောဘဖြစ်တာလည်းဖြစ်မယ်။လူကျင်စိတ်ဖြစ်တာလည်းဖြစ်မယ်။သို့မဟုတ်နှာခေါင်းကနေပြီးတော့မှုေးချိုင်တဲ့အနံ့ကိုရလို့လူကျင်တဲ့စိတ်ဖြစ်တာလည်းဖြစ်မယ်။သို့မဟုတ်လျှာကနေပြီးတော့ကောင်းတဲ့အရာတစ်ခုကိုလေရက်မိလို့လူကျင်တဲ့စိတ်ဖြစ်တာလည်းဖြစ်မယ်။သို့မဟုတ်ခန္ဓာကိုယ်က အထီတွေ့ကောင်းတဲ့အရာတစ်ခုကိုထိပြီးတော့နောက်ထပ်ထိကျင်တွေ့ကျင်တဲ့လောလောဘလိုချင်တဲ့စိတ်ဖြစ်တိုင်းလည်းဖြစ်မယ်။သို့မဟုတ်အဲ့ဒါတွေတစ်ခုမှမပါဘဲနဲ့စိတ်ထဲကနေတတ်တဲ့စိတ်ကူးရင်ပြီးတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးလား။ဖြစ်နိုင်တယ်။ဆိုတော့ကြည်အာယုံကဘယ်နှမျိုးရှိတော့ဆို6ခုမနေဘူးလား။အာယုံ6ပါးဆိုတာအဲ့ဒါပြောတာနော်။အာယုံ6ပါးဆိုတာမျက်စိကမြင်ရတဲ့အဆင်းအာယုံနားကကြားရတာအတန်အာယုံနှာခေါင်းက အနတ်အာယုံလျှာကအရသာအာယုံခန္ဓာကိုယ်ကအတွေ့အာယုံဓမ္မယုံကကြံတိအာယုံဆိုပြီးတော့ဟောအာယုံ6ပါးလို့ဒါကြောင့်မို့လို့အာယုံ6ပါးကိုအာရမဏပစ္စည်းရဲ့ပစ္စည်းတရားလို့ဒီလိုခေါ်တယ်အဲ့တော့အာယုံ6ပါးဆိုတာရူပယုံတတ္တယုံခန္ဓာယုံရတ္တယုံဖုတ္တပယုံဆိုတာတွေကို အဘိဓမ္မာနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ရူပယုံကလည်းယုတ်တရားပဲတတ္ထယုံကလည်းယုတ်တရားပဲခန္ဓာယုံရတ္တယုံလို့ဆိုတာလည်းယုတ်တရားပဲဖွတ်တဘာယုံဆိုတာဘယ်သူခေါ်တာတော့လို့ဆိုရင်ပထဝီရဲ့တေဇောရဲ့ဝါယောရဲ့ဒီသုံးခုကိုခေါ်တာနော်ဖွတ်တဘာယုံဆိုတာဒီဓာတ်ကြီးသုံးပါးကိုခေါ်တာအာဘောမပါတဲ့ဓာတ်ကြီးသုံးပါးကိုခေါ်တာဟုတ်တယ်လေခန္ဓာကိုယ်နဲ့တစ်ခုစမ်းကြည့်လိုက် စမ်းကြည့်လိုက်လို့ရှင် မာရာရင်လည်းတတိထားမိမယ်ပြော့ရရင်လည်းတတိထားမိမယ်အဲ့ဒါဘာကိုတတိထားမိတာတော့ပထဝီပူရအေးရာကိုစမ်းကြည့်လိုက်ပဲဆိုရင်အပူနဲ့အေးတွေ့လိမ့်မယ်အဲ့ဒါကဘာတော့တေဇောကိုသွားပြီးတော့ထောက်ကန္တာတွန်းတွန်းကန္တာလှုပ်ရှားတာကိုသွားပြီးတော့စမ်းမိလို့ရှိရင်ဝါရောကိုစမ်းမိတယ်ဟောဒီလိုပဲပြောလို့ရတယ်နော်အဲ့ဒါကိုဖုတ္တပါယုံလို့ခေါ်တာတခြားမဟုတ်ဘူးဒါတွေကရုပ်တရားတွေပဲ ဓမ္မယုံဆိုတာဉာဏ်နဲ့ယုတ်တည်ရဲ့စိတ်အားလုံးရဲ့စေတသိက်အားလုံးရဲ့နိဗ္ဗာန်ရဲ့ပညာရဲ့အားလုံးရှိသမျှအာယုန်တွေမှန်သမျှကိုဒီရူပယုံသရယုံကဏ္ဍရတ္တယုံဖုတ္တပယုံကလွဲဉာဏ်တွေကိုအကုန်လုံးဓမ္မယုံကိုခေါ်တာဒါပြင်မင်္ဂလာစိတ်ဓမ္မယုံကြီးကိုဓမ္မယုံလို့ခေါ်တာကြတော့ဘာကြောင့်ခေါ်လဲဒါကတော့တရားဓမ္မကိုအာယုံပြုတဲ့နေရာမို့ဆိုပြီးတော့ ဓမ္မယုံလို့ခေါ်တယ်ဒါနဲ့မတူနော်တရားဓမ္မကိုအာယုံပြုဖို့ဆိုတဲ့တရားနာဖို့တရားကိုအာယုံပြုဖို့ဆိုတဲ့အနေနဲ့ခေါ်တဲ့ဓမ္မယုံဒီဓမ္မယုံကရူပယုံတရယုံကဏ္ဍရတယုံဖုရပယုံဓမ္မယုံဆိုတဲ့ဓမ္မယုံကခုနကဉာဏ်နဲ့အာယုံတွေကိုပြောတာအာလုံးအဲ့ထဲပဲဘာတွေပါတော့ဆိုရုပ်တွေပါတယ်ရုပ်အချို့ပါတယ်စိတ်အာလုံးပါတယ်စေတသိက်အာလုံးပါတယ်နိဗ္ဗာန်ပါတယ်ပညာပါတယ် ရှိသမျှအာယုန်တွေဟာဓမ္မရမဏအဲမှာကုန်ဝင်သွားတယ်သူထဲမှာမပါတာဘယ်လိုလဲဆိုရင်အဆင်းအာယုန်မပါဘူးဘာတော့အတန်မပါဘူးအနတ်မပါဘူးအရတာမပါဘူးပထဝီတေဇောဝါယောဆိုတဲ့ခုနှစ်ပါမပါဘူးတဲ့အဲ့ဒီယုတ်တွေကလွဲရင်ကျန်တာတွေအကုန်ပါတယ်လို့ဒီလိုပြောတာเนาะဓမ္မယုတ်နဲ့ အဲ့ဒီအာယုံ6ပါးပစ္စည်းတရားသည်ဘု து ကိုထောက်ကူပြုတော့ဆိုလို့ရှိရင်စိတ်89နဲ့စရသိတ်52ကိုထောက်ကူပြုတယ်ကဲအဲ့ဒါကိုပဋ္ဌာန်းပစ္စနေရိတာမှာပဋ္ဌာန်းပစ္စနေရိတာရတဲ့ပုံကိုယ်တွေလည်းပါကောင်းပါလိမ့်မယ်တချို့ကဝတ်ထားပြီးတော့ရွတ်ကြတယ်ပဋ္ဌာန်းကိုပူဇော်ကြတယ်အနေနဲ့ရွတ်တယ်ကဲမြတ်စွာဘုရားအာယုံပြုပြီးတော့ရွတ်လို့ရအောင်ပါ မြတ်စွာဘုရားကဘယ်လိုဟောထားတော့ဆိုရူပယတနံသက္ခဝိညာဏဓာတုယတံတမြုတ်တကာနိသဓမ္မာနံအာရမဏပစ္စယေနပစ္စယောကဲအဲ့ဒီမှာရူပယတနံဆိုတာကိုဘသူ ပြောတာတုံးဆိုမျက်စိကမြင်ရတဲ့အစင်ကလေးသည်တဲ့ရူပယတနံမျက်စိကမြင်ရတဲ့အစင်ကလေးသည် စက္ခုဝိညာဏဓာတုယစက္ခုဝိညာဏဓာတ်လို့ခေါ်တဲ့မြင်သိစိတ်ကလေးနဲ့တန်တမြုတ်တကနိသဓမ္မနံထို မြင်သိစိတ်နဲ့ရှင်တွဲပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့စေရသိက်ခုနှစ်ခုကိုတဲ့အာရမဏပစ္စေနအာရမဏပစ္စယဆိုတဲ့တတ္တိဖြင့်ပစ္စယောကျေစုပြုပါတယ်လို့ဒီလိုပြောတာเนาะဆိုလိုတာကရူပယုံဆိုတဲ့အဆင်းအာယုံလေးကိုမမြင်မဲနဲ့ စက္ခုဝိညာဉ်စိတ်နဲ့သာဝစိတ်တတာဒါရဏစေတသိက်ခေါ်တဲ့ဒီမြင်သိစိတ်ကလေးအစုဟာမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ပြောတယ်။မြင်သိစိတ်ကလေးအစုသည်ရူပယုံကိုအာယုံပြုပြီးတော့ဖြစ်ရတယ်။ဒါကြောင့်မို့ရူပယုံသည်အာရမဏတတ္တိဖြင့်ခြေစုပြုတယ်။ဒီမြင်သိစိတ်ကလေးဟာဘယ်ကိုရောက်နေတာတော့ဆိုရင်အဆင်းအာယုံလေးစီကိုရောက်သွားတာ။ဟုတ်ကဲ့လား။မျက်စိလေးဖွင့်လိုက်လို့ ပန်းလေးတစ်ပွင့်ကိုမြင်လိုက်တယ်ဆိုတာဆိုမျက်စိနဲ့လှမ်းပြီးတော့ကြည့်လိုက်လို့ပန်းလေးတစ်ပွင့်မြင်လိုက်တယ်ပန်းလေးတစ်ပွင့်မြင်ပြီးတော့ပန်းဆိုတဲ့အတိတ်ကလေးသိလာတယ်ဆိုရင်ကြည့်ပန်းကိုမြင်ပြီးတော့မြင်သိစိတ်ကလေးဖြစ်ပေါ်လေးဖြစ်ပေါ်ပုံလေးရပန်းကိုမြင်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်မြင်သိစိတ်ကလေးဖြစ်လာတယ်သို့တော့ပန်းလို့သိတာကြတော့ဒီပြစိတ်တွေအများကြီးပါသေးတယ်သူတစ်ခုတည်းမဟုတ်စကုဝိညာဉ်စိတ်ကမြင်ပြီးတော့သိုံလေးပဲသိတာသိတာ तू ကပန်းလို့သိတဲ့အဆင့်ထိမရောက်သေးဘူး ဘယ်ရာပဲဖြစ်ဖြစ် process နဲ့သွားတာသူကတစ်ခုတစ်ခုတစ်ဖြည်းဖြည်းချင်းတိုးတက်ပြီးတော့အတိကတစ်ခုနဲ့တစ်ခုပြောင်းသွားတာဒါကအဘိဓမ္မာသင်ထားလို့ဝီထိအကြောင်းနားလည်လို့ရှိရင်သိတယ်ဘယ်ရာပဲဖြစ်ဖြစ် process နဲ့သွားတာ process ရဲ့သဘောလေးကိုနားလည်အောင်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အိမ်တကားပိတ်ပြီးတော့နေတယ်အိမ်တကားပိတ်ပြီးတော့နေတဲ့အခါကျတော့ ကိုယ့်ရဲ့မိတ်ဆွေတယောက်ကတယ်လီဖုန်းမဆက်ဖ ೇನೆ ရောက်လာမလုပ်လဲတကားလာခောက်ကိုကအခန်းထဲမှာနေတယ်တကားခောက်တယ်တကားခောက်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ကြည့်တကားခောက်တာကပထမဆုံးပေါ်လာတဲ့အရာဟုတ်ကဲ့လားတကားခောက်လိုက်တော့မလုပ်လဲတကားထပြီးတော့ဖွင့်တယ်ဖွင့်လိုက်တဲ့အခါဘု து မြင်တော့လာတဲ့လူမြင်တယ်မြင်ပြီးတဲ့အခါကျတော့အော်လာပါလာပါဖိတ်ခေါ်လာပါလာပါဖိတ်ခေါ်ပြီးတဲ့အခါဘာကိစ္စလာတာတော့ဆိုတာမေးတယ် ဘာကိစ္စလာတယ်ဆိုတာသိတယ်သိပြီးတဲ့အခါကျတော့ဟိုလားကော်ဖီတို့ဘာတို့ ਨੇ အခန်းစကားစမြည်ပြောပြီးတော့ပြီးတော့ပြန်သွားတယ်တကားလေးပိတ်သွားဒါ process ပဲဖြစ်စဉ်လေးတစ်ခုဟုတ်ကဲ့လားအဲ့တော့ဖြစ်စဉ်ဒီဖြစ်စဉ်လေးကတစ်ခုနဲ့တစ်ခုတူးရဲ့လားတကားခောက်လိုက်တဲ့အချိန်နဲ့ခုနတုန်းကနောက်ပိုင်းဖြစ်တာတွေနဲ့တူးရဲ့လားအေးတကားခောက်လိုက်တယ်ဆိုတာဘာနဲ့ဥပမာတူတော့ဆိုရင်ပင်စတော်တော်ဝေဇန်းစိတ်ဖြစ်တာနဲ့တူတူပဲ မျက်စိကိုအဆင်းအာယုံတွေကလာတိုက်လိုက်တာတကားခောက်လိုက်တာပဲအဲ့ဒါတကားခောက်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ပိစဒရဝေဇန်းစိတ်လေးကတကားကိုဖွင့်ပေးလိုက်။ तू ကဖွင့်ရုံဖွင့်ပေးတာ तू မမြင်ဘူး။တကယ်ကြတော့ तू ကဘာမှမမြင်ဘူး။ तू ကတကားဖွင့်ရုံပဲဖွင့်တယ်။ဟုတ်လားပူပေါင်းဆောင်ရွက်ပုံကိုကြည့်ခုနကတော့လူတယောက်တည်းကလှုပ်သွားတာ။တဘာဝတရားတွေကြတော့တစ်ခုတည်းကလှုပ်တာမဟုတ်ဘူး။ တကားခောက်တန်ကြားလို့တကားကိုဖွင့်လိုက်တာလေးကပိစရတဝိဇ္ဇစိတ်ကဖွင့်လိုက်တာပိစရတဝိဇ္ဇစိတ်သည်ရူပယုံကိုမြင်သလားလို့ဆိုမမြင်ဘူးတဲ့မြင်တာကဘယ်သူကမြင်တာတော့စက္ခုဝိညာဉ်စိတ်လေးကမြင်တာစက္ခုဝိညာဉ်စိတ်လေးကမြင်ယုံပဲမြင်တယ်သူလက်ခန္ဓာမရှိဘူးလက်ခန္ဓာကတမ္ပတိဆိုင် ဒါအာယုံတစ်ခုအသိဝင်လာရင်လက်ခံတယ်ဆိုတာသဘောတရားအစင်ပဲ reception ပေါ်ခုခေတ်လို့ပြောမယ်ဆိုရင် hotel တွေဘာတွေသွား reception ရှိရတယ်ပေါ့လားသူကလက်ခံလိုက်တာလက်ခံပြီးရင်ဘာလုပ်တယ်စုံစမ်းတယ် investigation လို့ပြန်တယ်အမှန်တော့ check in ပေါ့ဘာလုပ်တာလဲမေးလိုက်တယ်မေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့တိလိုက်တယ်ဝုတ်ထောဆုံးဖြတ်တယ်ဆုံးဖြတ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ဇဝနာအာယုံရဲ့အရာတာကိုတွေ့ကြုံခံစားရတယ် ဇောဖြစ်တယ်ဇောဖြစ်ပြီးတဲ့အခါဒရာယုံပြန်ပြီးတော့နှုတ်ဆက်တယ်နှုတ်ဆက်ပြီးတော့ပြန်ထွက်သွားတယ်ပေါ့ဒါ process ပဲအဲ့ဒီထဲမှာဇောအဆင့်ကသာလဲစွန့်ရည်တတ္တိအရှိဆုံးပဲကြံတဲ့ဟာတွေကရှေ့ပိုင်းကလှုပ်ဆောင်ချက်တွေကြီးပဲဒီတဲ့ကိုထင်ရှားတဲ့ဥပမာတစ်ခုပြောမယ်ကားမောင်းပြီဆိုလို့ရှိရင်နံပါတ်1 starter နဲ့တကား battery ကိုဖွင့်လိုက်တာမဟုတ်လား အဲ့ဒီချိန်မှာမောင်းလို့ရမလားရသေးဘူးသူကစကားပဲရှိတယ်အဲ့ဒီတိုင်းပဲခုနတကားဖွင့်နေမြင်နေဘာလို့လို့မရသေးဘူးအဲ့ဒီချိန်တွေကရှေ့ပိုင်းကဖြစ်ပြနေတဲ့အချိန်တွေပဲနောက်ဆုံးဇောကြမှာဇောတောင်မှပဲဒီဇောမဟုတ်ဘူးဝိသိစိတ်ဆိုတာဆိုတော့မြင်ပြီးတော့ဖြစ်လာတဲ့ဝိသိစိတ်ကဒါရှေ့ပိုင်းကတစ်ခုအဲ့ဒါကိုပြန်ပြီးတော့စဉ်းစားတဲ့မနောဓာရ mind လို့ခေါ်တဲ့စိတ်ထဲမှာပြန်ပြီးတော့စဉ်းစားတဲ့ဟာနဲ့ကြတော့မှခုနက ပန်းဆိုတာသိတာ၄ခုလောက်ဖြစ်ပြီးမှပန်းဆိုတာသိတယ်ဝိထိ၄ခုလောက်ကြာတယ်ပထမမြင်သိတဲ့စိတ်အစဉ်တစ်ခုဖြစ်လိုက်တယ်ဒါကမျက်စိနဲ့မျက်စိဆိုတဲ့အိုင်းဒိုးမှာဖြစ်တဲ့ဝိထိစိတ်နောက်တစ်ခုကျတော့စိတ်တတ်တတ်ကနေပြီးတော့အဲ့ဒီအာယုံကိုမှတ်ပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့စဉ်းစားတာအဲ့ဒါကဝိထိစိတ်တစ်ခုပြန်စဉ်းစားပြီးတဲ့အခါအမည်နာမတတ်လိုက်တာကတစ်ခု အတိပ္ပယ်သိလိုက်တာကတစ်ခုဆိုအ ਨੇ ဆုံး၄ခုဖြစ်ရဒီဖြစ်စဉ်ကြီးတစ်ခု၄ခုလောက်ဖြတ်ဖြစ်ပြီးတော့မှပန်းဆိုတာသိတယ်ဒါတောင်မှအရင်တုန်းကပန်းလို့ဆိုတာကိုသိခဲ့ပြီးမှသူကဒီအဖြေရတာပန်းမမသိခဲ့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်သူအဖြေမထုတ်နိုင်သေးဘူးစဉ်းစားနေဦးမှာပဲခေါင်းထဲမှာဘာလေးဘာလေးဘာလေးဘာလေးနဲ့ပြောနေဦးမှာပဲသူအဖြေမထုတ်နိုင်ဘူးเนาะအေးအာရမဏပစ္စယောဆိုတာ ကြည့်မျက်စိဆိုတဲ့တကားကိုလာဖွင့်တယ်နားဆိုတဲ့တကားကိုလာဖွင့်တယ်နှာခေါင်းဆိုတဲ့တကားကိုဖွင့်တယ်လျှာဆိုတဲ့တကားကိုဖွင့်တယ်ခန္ဓာကိုယ်ဆိုတဲ့တကားကိုဖွင့်တယ်မိုင်းစိတ်ဆိုတဲ့တကားကိုလာဖွင့်တယ်အဲ့ဒီဖွင့်ပေးတဲ့လာပြီးတော့တိုက်ခိုက်တတ်တဲ့အာယုန်တွေကိုအာရမဏပစ္စယောလို့ပြောတာပါအဲ့ဒီအတိုက်ခိုက်မှုမရှိဘဲနဲ့ဒီအသိစိတ်ဆိုတာပေါ်လာတာမရှိဘူးဒါကိုသုတ်တံပါဠိတော်တွေထဲမှာလည်းဒီတိုင်းပဲဟောတာပဲလေ စက္ခုပတာရကိုရူပါယုံကလာပြီးတော့ထင်တယ်ထင်တဲ့အခါမှာမြင်သိစိတ်ဖြစ်တယ်သောတာပတာရဆိုတဲ့နားကိုအတန်လာပြီးတော့ထိခိုက်တယ်ဇာတိစိတ်ဖြစ်တယ်နှာခေါင်းလာပြီးတော့အနံ့ကထိတယ်နန္တိစိတ်ဖြစ်တယ်လျှာကိုအရသာနဲ့တွေ့တယ်ဇီဝဝိညာဏလျက်တိစိတ်ဖြစ်တယ်ခန္ဓာကိုယ်ကိုဖုတ္တပအာယုန်တစ်ခုကလာပြီးတော့ထိတယ် ထိတိစိတ်ဖြစ်တယ်။ကျန်တာတွေကြတော့အဲ့ဒီလိုကာယပတ္တဒီစက္ခုသောတာကာဏစီဝါကာယဆိုတဲ့ဒီ organ တွေမပါဘဲနဲ့စိတ်ကူးတတ်တတ်နဲ့သိတာကြတော့ကြံသိစိတ်ဓမ္မယုံလို့ပြောတာအဲ့ဒါလို့တဘာဝတရားတွေဟာတစ်ခုတစ်ခုနဲ့ဆက်ဆံပြီးတော့နေသည့်အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒါကိုအာရမဏပစ္စယော ဩလောဘစိတ်ကလေးဖြစ်ဖို့လိုချင်တဲ့စိတ်ဖြစ်ဖို့ရာအတွက်လည်းပဲဟောဒီအာယုန်တွေတစ်ခုလာမယ်စိတ်ဆိုးတဲ့စိတ်ဖြစ်ဖို့ရာလည်းဟောဒီအာယုန်တစ်ခုကိုလာမယ်ဒီအမှန်မသိတဲ့စိတ်ဖြစ်ဖို့ရာလည်းပဲဒီတစ်ခုကိုလာတယ်လောဘကိုဖယ်ရှားပြီးတော့အလောဘဆိုတဲ့စိတ်ဖြစ်ပေါ်ဖို့ရာအတွက်ကလည်းပဲဒီကုသိုလ်ဖြစ်ဖို့ရာအတွက်ကလည်းပဲဟောဒီအာယုန်တစ်ခုကိုရှိတယ်အဒေါသဆိုတဲ့မေတ္တာ ဖြစ်ဖို့ရလည်းပဲဟောဒီအာယုန်တစ်ခုခုရှိတယ်အမောဟလို့ဆိုတဲ့အတိညာဖြစ်ဖို့ရလည်းအာယုန်တစ်ခုခုရှိတယ်လို့အဲ့ဒီအာယုန်6ပါးသဘာဝတရားတွေဟာဒီစိတ်တွေကိုလာလာပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်စေတတ်လို့သူတို့အာရမဏပစ္စယောလို့ပြောတာเนาะအာယုန်အနေနဲ့ဆက်သွယ်ပြီးတော့နေတယ်ဒါကိုပဋ္ဌာန်းပါဠိတော်မှာရူပယတနာသက္ခဝိညာဏဓာတုယာ တံတံပြုတ်တကနိသဓမ္မနံအာရမဏပိစယေနပိစယောတတ္ထာယတနံသောတဝိညာဏဓာတုယတံတံပြုတ်တကနိသဓမ္မနံအာရမဏပိစယေနပိစယောခန္ဓာယတနံခန္ဓာဝိညာဏဓာတုယတံတံပြုတ်တကနိသဓမ္မနံအာရမဏပိစေနပိစယော ရာတာယတနံဇီဝဝိညာဏဓာတုယတံတံမြုတ်တကာနိသဓမ္မနံအာရဝဏပိစေနပိစယောဖုတ္တပါယရဏံကာယဝိညာဏဓာတုယတံတံမြုတ်တကာနိသဓမ္မအာရဝဏပိစေနပိစယောရူပယတနံတတ္တယတနံကန္တာယတနံရတယတနံ ဖုဒ္ဓဘာယရဏမနောဓာတုယတံတံပြုတ်တကနိသဓမ္မာနာအာရဝဏပိစေနပိစယောဟောဒီလိုလာတာဒါနော်ပိစဒရဝိဇံတမ္ပရိဆိုင်ကိုရည်ရွယ်ပြီးတော့မနောတတ်လို့ပြောတာအဲ့ဒီမနောတတ်ကအာယုံယူနိုင်တာမျက်စိကလာတာကိုလည်းအာယုံယူတယ်ရူပယုံကိုလည်းအာယုံယူနိုင်တယ်တတ္တယုံကဏ္ဍယုံရတ္တယုံဖုဒ္ဓဘာယုံဒါတွေကိုအာယုံယူနိုင်တယ် နောက်ကျန်တာတွေကြတော့ယံယံဓမ္မံအာရဘယေယေဓမ္မဥပ္ပိဇန္တိစိတ်တစရတိကာဓမ္မတေတေဓမ္မတေသံတေသံဓမ္မနာအာရမဏပစ္စေနပစ္စယောကြည်ယံယံဓမ္မအာရဘဆိုအာယု6ပါးဘယ်ဟာဘယ်ဖြစ်ဖြစ် အမိပြုပြီးတော့ဖြစ်လာတာကတော့စိတ်နဲ့စေတသိက်နှစ်ခုပဲဟုတ်လားစိတ်နဲ့စေတသိက်နှစ်ခုပဲအာရမဏပစ္စည်းကကျေစုပြုခံရတာစိတ်စေတသိက်နှစ်ခုတည်းပဲရုပ်မပါဘူးဒီထဲမှာเนาะအာယုံကိုသိတာစိတ်နဲ့စေတသိက်နှစ်မျိုးတည်းပဲရှိတယ်ဒါမို့ယံယံဓမ္မအာရဘရေဓမ္မဥပ္ပဇန္တိစိတ်တစေတသိက်ကဓမ္မစိတ်စေတသိက်နှစ်ခုတည်းတေတေဓမ္မတေတံတေတံဓမ္မနာအာရမဏပစ္စယေနပစ္စယောလို့ မြတ်စွာဘုရားကပဋ္ဌာန်းပါဠိတော်မှာဟောတယ်အေးဒါကြောင့်မို့လို့တရားချက်ခင်သူတော်စင်ပြိဿအပေါင်းတို့ဒီဒီအာရမဏဆိုတာလည်းပဲသူ့ရဲ့ဆိုင်ရာမျိုးတစ်မျိုးပဲမတူဘူးသူပဲသူကစိတ်ကိုဖြစ်ပေါ်စေဖို့ရာအတွက်အထောက်အကူပြုတဲ့အကြောင်းတရားအနေနဲ့ဟောအာရမဏပစ္စည်းကစွန့်ရည်တတိပေးတယ်အဲ့ဒီအာရမဏပစ္စည်းနဲ့ကင်းပြီးတော့စိတ်စေတသိက်ဆိုတာမဖြစ်နိုင်ဘူးတဲ့ အာယုန်နဲ့ကင်းပြီးတော့ဖြစ်တဲ့စိတ်ဆိုတာလောကမရှိဘူးအာရမဏပစ္စယောမပါဘဲနဲ့ဘာမှမဖြစ်ဘူးလူတွေရဲ့အသိစိတ်တွေစေတသိက်တွေမဖြစ်ဘူးအဲကြောင့်မို့24ပစ္စည်းမှာဒီကနေ့ဟေတုပစ္စယောနဲ့ဟေတုပစ္စယောနဲ့ဆက်သွယ်လာတဲ့တခြားပစ္စည်းတွေရဲ့အခုအာရမဏပစ္စယောရဲ့ဒါကိုရှင်းလင်းဟောကြားတာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ရက်ကျရင်အပိုင်း3ကျရင်ရှေ့ဆက်ပြီးတော့ ပဋ္ဌာန်းပစ္စည်းများအကြောင်းကိုရှင်းလင်းဟောကြားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့တော့အားလုံးတရားချက်ကင်းသူတော်စင်ပြိဿတို့သည်ဘုရားမြတ်စွာဟောကြားခဲ့တဲ့အမြဲတမ်းနည်းနည်းခက်ခဲလာတဲ့ပဋ္ဌာန်းကျမ်းကြီးကိုမိမိတို့ပင်လယ်ကမ်းစပ်ကနေပြီးတော့ပင်လယ်ကြီးကိုကြည့်ရတဲ့ကဲတော့ပဋ္ဌာန်းကျမ်းကြီးရဲ့အတိမ်နဲ့ကိုလှမ်းပြီးတော့ကြည့်လိုက်ရတယ်ဆိုရင်လေခြေနှက်ဆရာကောင်းတဲ့ပိဋိတွေလုံးဝပင်လယ်မမြင်ဘူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့စာလို့ရှိရင်အာပင်လယ်မြင်ဘူးတယ်လို့ပြောရတယ်လို့ပဲ ပဋ္ဌာန်းကျမ်းကြီးအကြောင်းလုံးဝမသိဘူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ဆိုင်ရင်သိရတယ်လို့ပြောရမယ့်အနေအထားမျိုးလေးကိုကိုစီကိုစီရရှိကြပြီးတဲ့အခါမှာမိမိတို့ရဲ့ရင်ထဲနှလုံးထဲမှာ ဖြစ်တဲ့ပီတိတရားအတိုင်းကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေစတဲ့တပူတိုးတက်ပွားများနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း